Bila shaka afya yako ni njema, mpenzi mtazamaji wa Star TV, karibu katika kipindi chako cha Tuongee Asubuhi, na awali ya yote ni kuombe radhi kwa kuchelewa kuanza, kuanza kipindi hiki katika muda wake wa kawaida saa moja kamili, hii ikiwa ni kutokana na sababu ambazo zipo nje ya uwezo wetu, na hata hivyo tatizo limeshaisha na sasa tunaweza kuanza kipindi chetu kama ilivyo kawaida. Karibu sana, mimi naitwa Bernard James Unaweza kushiriki nasi katika kipindi hiki kwa kutuandikia ujumbe wako mfupi, namba itawekwa hapo chini nawe utachangia moja kwa moja. Karibu sana katika kipindi hiki, na tuna mambo yote tu e, tuangalia yaliyojiri ndani ya habari, tuangalia magazeti, tuangalia e, sokoni kuna nini, na hatimaye tutaenda katika mjadala mkuu. Naendelea kuwashukuru sana ndugu zetu e, RJ Classic Furniture pamoja na e, na Freddy e, Fashion akiwa anapatikana katikati ya jiji la Mwanza. Karibu sana katika kipindi hiki. Na mtazamaji, basi kwa kuanza kipindi hiki e, juzi siku ya Jumatatu tarehe moja mwezi wa tano mwaka 2023 kama ilivyo ada, dunia ilikuwa ikumbuka na kusherekea siku ya mfanyakazi kuweza kukumbushana mengi, changamoto, mafanikio na nini kifanyika katika kuboresha hali ya mfanyakazi. Na hivyo hivyo basi e, katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania maadhimisho yalifanyika. Hapo ni katika uwanja wa Jamhuri e, pale mkoani Morogoro ambapo wafanyakazi lukuki walijaa pale kwa ajili ya kusikia kile ambacho kingesema sikio. na hata hivyo e, basi yale ambayo alitarajia yalifanikiwa kwa kiwango kikubwa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania e, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kiwango kikubwa sana, niseme kwa hali ya juu kabisa, aliweza kukidhi mahitaji ya waliofika pale na kutengeneza tabasamu kwa wafanyakazi nchini Tanzania alisema nini? Kikubwa zaidi ni kwamba madaraja sasa yatakuwa yakipandishwa eh, lakini pia posho zikipandishwa, na kikubwa zaidi kila mwaka mishahara itakuwa ikipanda. Mimi naitwa Bernard James, na katika kujadili hili kwa kina leo nimefanikiwa kumwalika ndugu Silvanus eh, Prosper Kasoke kuweza kujadili kwa kina hayo. Baadaye atajitambulisha yeye pamoja na maeneo mengine, lakini kabla kusonga mbele zaidi, hebu tutazame wananchi kutoka maeneo mbalimbali nchini Tanzania wamepokeaje uh, kauli ama hotuba ya Rais Samia Suluhu kuhusiana na maslahi ya mfanyakazi. Kwa sababu ninamshukuru sana mama kwa sababu ni kipindi kirefu ambako hatukuwa na annual increment, hatukuwa na ongezeko la mshahara la kila mwaka, lakini jana ametuahidi, na ndo pale ambako unaweza kutofautisha kwamba yani, pamoja na kwamba mama ni rais, ni daktari, lakini bado ameweza ku maintain ile kujali familia yake kama Tanzania. Kwa hiyo ninamshukuru sana Mama Samia kwa utashi huo mkubwa wa kuona kuboresha maslahi ya watumishi. Watumishi wengi sasa hivi at least wamerelax, watu wanafanya kazi, kwa sababu wale ambao walikuwa wanahitaji kufanyiwa recategorization wanafanyiwa recategorization, wakupandishwa vyeo, wakupandishwa madaraja, wanaongezwa, wana wanakuwa promoted lakini vitu vingi ambavyo vinafanya mazingira ya kazi yanakuwa rafiki. Kwa hiyo ninamshukuru sana Mama Samia kwa hotuba yake ya jana. Sisi kama watumishi wa umma imetupa faraja kubwa. Ile statement ya kutotangaza, kutotamka kiwango cha nyongeza kwa uchumi wetu, nadhani kina manufaa makubwa sana, kwa sababu imekuwa ni ni, ni, ni mara nyingi huwa inaleta adha sana kwa kwa kwa viongozi wetu wa kisiasa wanapoenda majukwaani na kutangaza viwango vya mishahara, hivi huwa upelekea kwamba sasa wafanyabiashara wanakuwa wana anticipate au wanategemea kwamba wafanyabiashara sasa, watumishi watakuwa wana hela kubwa, kwa hiyo bidhaa mbalimbali huwa zinapanda bei, bidhaa huwa zinapanda bei nani huduma mbalimbali zinapanda bei, kwa maana kwamba wale watu wanakaa wanavizia kile kipindi ambacho ule mshahara umesema kwamba utapanda, na sasa watumishi, ili hata kama kutatokea nyongeza yoyote watumishi hawafaidiki na ile nyongeza, zaidi tunawafaidisha zaidi wafanyabiashara. Hotuba ya mama jana nimeisikia, Mheshimiwa Rais, nimeifurahia sana hiyo hotuba. Swala kubwa nililolifurahia ni ile nyongeza ya kila mwaka. Hiyo ni swala zuri sana, yani inatupa faraja sana watumishi. Hiyo nyongeza inatusaidia pia kwa ajili, inatusaidia pia kutuongezea auweni kwenye maisha nimefurahia sana na pia na hiyo mheshimiwa rais ametuahidi pia tuendelee kuwa wapole na mambo ametuambia ni moto mambo faya tunasubiri na tunaamini ya kwamba mambo yatakuwa ni mazuri kwa kweli mimi nilisikiliza na niliona hotuba ya mama na nilifaidika sana mama kwa hotuba nzuri kwanza kwa kuwatambua wafanyakazi anawatambua wafanyakazi na ameahidi kwamba nyongeza itakuwepo na mambo mazuri yatakuwepo. Kwa hiyo sisi kama watumishi tufanye kazi, tuchape kazi, kwa sababu mama kama ameweza kutu, kutu, kutusemea kusema neno kwetu, na sisi kama watumishi tunapaswa tusimwangushe mama, tufanye, tufanye kazi kwa jitihada zote, tufanye kazi kwa uadilifu, tufanye kazi kwa kufuata misingi ya sheria, taratibu ambazo zipo kila siku yes, yes, yes. taratibu ambazo zipo kila siku. Hapo baadaye pia tutaangalia e, mwenzetu Brown Lawi kutoka kule e, Katavi, naye pia ametuambia nini, na hapa jijini Mwanza pia wananchi walitoa maoni gani. Naitwa Bernard James na hivi sasa nipo na ndugu Silvanus Prosper Kasoki. Karibu sana katika kipindi hiki cha Tuongea Asubuhi. Asante sana bwana Bernard James. Naam, mimi nafarijika kuwa hapa kwa ajili ya kuipitia hotuba ya mama Naam, asante sana Prosper. Wewe kama e, mfanyakazi pia ulikuwa wapi wakati hiyo hotuba ina mama anatoa hotuba hii? Uh, of course wakati anatoa hotuba hii mama, mimi nilikuwa Sengerema mm. Nilikuwa na msafara wa rasi kwa ajili ya maadhimisho ya siku hiyo, maana siku hiyo kwa mkoa wa Mwanza ilifanyika Sengerema mm. Kwa hiyo nilikuwa Sengerema, lakini baada ya kufika sasa mama anaingia, ilibidi nikae kwenye TV walau nisikilize na kujua kipi kinaendelea. Na umepokeaje eh, kauli ya rais ya madaraja, posho pamoja na mishahara? Karibu sana. Asante sana. Kauli ya rais nimeipokea vizuri kwa kweli, ilikuwa ni kauli ya kuponya, ni mhm. kauli nzuri ambayo inaponya mioyo ya watumishi, maana kabla ya hapo madaraja ilikuwa ni hadisi, tulikuwa tupate madaraja, tulikuwa tunahangaika, madaraja hayapo, vyoo havipandi, lakini mama alitoa kauli kwanza mwaka jana Mei Mosi ya mwaka jana madaraja yapande, na kweli haraka sana. Mwaka jana madaraja yalipanda, vyuo vilipanda. Mwaka jana takriban madaraja watumishi laki moja na elfu tisini walipanda madaraja. Ndio. Vyeo watumishi laki moja na tisini na nane walipanda vyeo. Sasa kwa kauli ya mwaka huu ambayo inasema madaraja yapande, na tayari kwa sababu sisi watumishi na wameshaanza process mbalimbali mbali, kwa ajili ya kupandisha madaraja na vyeo. Ilikuwa ni kauli nzuri, nilipokea vizuri kwa sababu inaongeza ari kwa mtumishi. Mtumishi bila madaraja, bila vyeo, kazi haziendi vizuri. Unaweza kufanya njia mbalimbali, lakini kikubwa mtumishi apate haki yake, na mama ni mtu wa haki. Ameongelea madaraja, sio madaraja tu, kuna haki ambayo watumishi walikuwa wamepokwa kwa muda mm. mrefu, haki ya annual increment. Ndiyo. Mm-hmm. Annual increment ni haki ya kisheria ambayo mtumishi anapaswa aipate kwa kila mwaka. Hiyo mm-hmm. ilipokwa muda mrefu, lakini mama ameiongelea vizuri na amesema mwaka huu itaanza kuwepo. Kitendo cha kuwa na annual increment kinamfanya mtumishi mshahara wake usisimame e, hata kama hajaongezwa mshahara, lakini mshahara unakwenda. Annual increment inampa kidogo ahueni mtumishi na inamsaidia kusonga mbele katika utumishi wake na hali ya kazi inakuwa nzuri. Na watumishi wengine walipokeaje hili? Manake wewe umepokea hivyo, lakini bila shaka ulikuwa karibu na watumishi wengine na katika mijadala ya hapa na pale mitaani wenyewe wanaongeleaje hili? Na of course watumishi wote, watumishi wengi, asilimia kubwa kabisa ya watumishi kama sio yote, walipokea jambo hili kwa furaha sana, kwa sababu walivyotamka neno hilo, watu walikuwa nasubiri neno mama atamke. Alivyotamka neno la kuongeza mshahara, amini la kupandisha hayo madaraja, vyeo, increment, watu walilipuka mm. watu walilipuka na watu walifurahia na watu wameahidi kuchapa kazi. Kwa kweli kitakachofuata baada ya hapa, watu watachapa kazi kwa sababu kama stahiki za watumishi wanapewa, kwa nini wasifanye kazi? Watu wanashindwa kufanya kazi kwa sababu ya dukuduku. mm -hmm. Lakini kama wanatendewa mambo mazuri, haki zao zinakwenda vizuri, watu watafanya kazi vizuri. Kwa kweli walipokea kwa furaha kubwa. Tulikuwa pale uwanjani pale uwanja wa mnadani pale Sengerema. Okay. Ah, watu walilipuka sana, watu walifurahia na kufurahia mama. Wanasema mama kwa kweli anachapa kazi na mama ni mwaminifu na mama anasema ukweli, mama hadanganyi. Hawana wasiwasi naye kwa sababu hata mwaka jana alisema hayo yakafanyika. Kwa hiyo walipokea kwa furaha, kwa sababu mama tunamwamini na watu wamejiandaa kuchapa kazi kutokana na ile kauli ya mama. Sawa. E, lakini mama pia uh, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameongelea pia swala la hofu kwamba kuna wasiwasi kwamba endapo ukitaja kiwango ambacho kimeongezwa kwenye mishahara, wafanyabiashara wanaweza wakachukua hilo kama kigezo cha kupandisha bei katika bidhaa mbalimbali ama katika huduma mbalimbali. Hili na lenyewe pia unaliongeleaje? E, ni kweli mama mama ni mtu wa uchumi. Mama na, ni mtu wa uchumi. Mama lile hakuongea tu, ameongea kiuchumi. Maana kiuchumi uh, unapotangaza kile kiwango cha mshahara unasababisha wazungu wanasema inflation. Mm. Kila mtu sasa anaona sasa mfumuko wa bei e, unakuwa huko mkubwa. Kwa hiyo watu wanapandisha bei, bei zinapanda za kila kitu. Kwa hiyo kitendo cha mama kutotangaza alifanya vizuri na ni sehemu ya kumsaidia mtumishi. Anamsaidia mtumishi kwa sababu bei zinapotangaza amini, anapotangaza mshahara kupanda, kila mtu anapandisha bei, na hiyo inaondoa ile tija ya ya huo mshahara ulioongezwa, kwa sababu mshahara unapoongezwa lengo lake ni kusogeza au kusaidia mm. sehemu nyingine ambayo ilikuwepo. Sasa unapo tangaza pale, watu wanaongeza bei, watu wanapandisha vyumba, watu wanapandisha chakula. Kwa hiyo tija ya ule mshahara kuongeza unakuwa hamna. Kwa hiyo mama alifanya lile kiuchumi na yuko vizuri. Kwa hiyo kutotangaza ni jambo zuri na watu tulifurahia of course kwa jambo hilo. Sawa. Na mtazamaji, nipo na Silvanus Prosper Kasoke katika kujadili hilo ambalo limejiri siku ya mfanyakazi duniani Mei Mosi, ambapo kitaifa maadhimisho yalikuwa mkoani Morogoro katika uwanja wa Jamhuri. Sasa kabla ya kusonga mbele na ndugu yangu hapa Silvanus, Hebu twende kule Katavi. Mwenzetu Brown Lawi ameongea na baadhi ya wananchi kuhusiana na hili. Wametoa maoni gani? Tuwasikie. Asante sana Bernard James kwa mjadala mzuri hapo studio katika kipindi chetu cha tuongea asubuhi. Kwa upande wa mkoa wa Rukwa wameipokea hotuba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kwa mikono miwili juu ya kuongeza ama kuboresha maslahi ya watumishi wa umma hasa kwa kupandisha mishahara kila mwaka uh, na watumishi wengi wamesema hii italeta morali au itaamsha morali kwa watumishi kuendelea kufanya kazi kwa moyo na kupandisha ama kuongeza juhudi ya utendaji kazi na kuboresha huduma zinazopatikana kwa jamii. Ito Godson Mwaibingira, mkuu wa shule ya Mazwi Sekondari, lakini pia mwenyekiti wa wakuu wa shule mkoa wa Rukwa. Ah, kimsingi, Mei Mosi ya mwaka huu imefaana na imekuwa na faida na tija kwa sisi wafanyakazi, hasa kwa kauli ya mama zimepokelewa vizuri na wafanyakazi mbalimbali na hasa walimu. Ah, jambo ambalo limefurahisha sana ni pale ambapo anaonyesha moyo kwanza wa dhati wa kuwapenda walimu, lakini kuwapenda katika namna gani? Kwamba zile stahiki zao, ile mishahara yao Eh, ambayo wanaendelea kuipata wawapo kazini na wakiitumikia serikali yao inazidi kupanda kila mwaka. Lakini pia madaraja ya walimu lilikuwa ni changamoto, ilikuwa ni swala ambalo ni changamoto kwa muda mrefu, lakini mama ameahidi kuendelea kutatua changamoto ya madaraja. Wafanyakazi wamekuwa na morali kubwa sana ya kufanya kazi sana, na niseme tu tunafanya kazi kwa moyo wote, kwa sababu anajaribu kugonga mioyo ya wafanyakazi wote katika nchi ya Tanzania. Kwa tunafanya kazi kwa furaha na amani. Ndio maana unakuta kwamba hata ukipita, nafikiri umepita hata wewe mwenyewe umejionea walimu wanavyofundisha madarasani, lakini pia baadhi ya walimu wanavyomwongelea mama wanaongea katika hali ambayo ni very positive and that is very good to our country as a leader anafanya the best na tunaamini ataendelea kufanya maajabu ndani ya taifa la Tanzania. Kwa majina naitwa Charles Sylvester, mimi ni mkazi wa Manispaa Sumbawanga. Eh, mimi vile vile najihusisha na shughuli mbalimbali kama vile shughuli za kilimo na shughuli nyingine ambazo tunazifanya katika mkoa wetu. E, kusema kweli swala la Mheshimiwa Rais mama yetu Rais Samia Suluhu Hassan kurejesha ongezeko la mishahara kila mwaka lina faida kubwa sana kwa nchi, lakini hasa hasa katika mkoa wetu wa Rukwa ambao kwa ujumla ni mkoa ambao unasifika kwa kilimo kwa sababu ni mkoa ambao una, una rutuba e, na kwa sisi wa, watu wa mkoa wa Rukwa tunategemeana sana kati ya wakulima na wafanyakazi. Sasa kitendo cha rais kuongeza mishahara kwa wafanyakazi, na maana kwamba mzunguko wa fedha katika mkoa wetu utakuwa ni mkubwa, kwa sababu wakulima wanategemea sana wafanyakazi waweze kununua mazao yao na wenyewe vile vile waweze kujiendeleza katika sekta ya kilimo. Kwa maana hiyo, ongezeko hili la eh, la mshahara sio tu kwamba litaongeza kipato, lakini vile vile litasaidia kukua kwa uchumi. Vile vile itasaidia mamlaka mbalimbali kukusanya mapato, kama TRA wataweza kukusanya kodi kutoka kwenye mazao ambayo yatakuwa na uhakika kupata soko. Ongezeko la, la, la, la mshahara kwa kila mwaka kwa watumishi wa umma ni swala nyeti kwa maana ya kumboreshea mtumishi maslahi yake kwa ajili ya kujikimu kimaisha na uh, kujikimu katika mambo mbalimbali mbali ya maisha ya kila siku. Na hili limekuja wakati mwafaka, kipindi ambacho ongezeko hili limekuwa limesimama kwa kipindi kirefu. Kwa hivyo ni, ni furaha na imewatia hamasa watumishi wa umma kwamba sasa serikali kama serikali imeonyesha kuwajali na kuonyesha kwamba kazi wanazozifanya zina maslahi na tija katika kukuza uchumi wa nchi yao. Mpaka saa hizi katika kazi yoyote ile, asilimia kubwa tunafanya kazi, wengine tunafanya kazi kwa kujitolea, ni wito ambapo mama amebusti kidogo tu hapa nadhani wale tulikuwa tunawahi kutoka mapema saizi tutakuwa tunatoka mpaka jioni, kwa sababu tuna morali, tuna hali ya kufanya kazi ya kutetea. Hayo ndiyo maoni ya wadau wa mkoa wa Rukwa, hususani watumishi pamoja na wafanyabiashara eh, juu ya hotuba ya Mheshimiwa Rais. Nirejeshe kijiti hiki kwako Bena James kwa kuendelea na mjadala huu. Mimi ni Brown Mtawa kutoka Rukwa. Asa Naam, asante sana Brown kutoka Rukwa. Tumekupata kwa kazi nzuri ambayo umeifanya hapo wala kutunganisha na wananchi. Unaweza kutuandikia maoni yako kupitia namba 0688817880 688817818 688817818. Tuandikie maoni yako, ni nani unatuma ujumbe wako kutoka wapi, na utuambie pia jina lako. Utume maoni yako kama una maswali, una maoni, nasi tutasoma ujumbe wako moja kwa moja kupitia namba 0688 817 Nawashukuru sana RJ Classic Furniture pamoja na Fred Fashion, wanapatikana maeneo ya Kishamapanda jirani kabisa na Salmakoni pale kwa mwonekano mzuri kabisa kama huo. Sasa bado tupo na ndugu Silvanus Prosper Kasoke. Kuna mengine ambayo rais ameahidi kuyaboresha hasa katika utendaji kazi, kuboresha utendaji kazi, upatikanaji wa vifaa, lakini pia mafunzo. Karibu. Asante sana Bwana Bernard James. Kwa kweli rais ameahidi vitu vingi uh, kwa watumishi hasa kwa sisi walimu. uh, Rais ameahidi kitu kikubwa. Tumekuwa tukiongelea habari ya teaching allowance mm. Teaching allowance watu wengine wanapata sehemu mbalimbali, lakini mama ametuahidi. Mama aliongea vizuri kuhusiana na teaching allowance kwa sababu mama ni msikivu. Mama naahidi, akasema swala lile amelichukua la teaching allowance na atalifanyia kazi, lakini pia kulikuwa kuna swala la vishikwambi mm. Watu wamepewa vishikwambi walimu wana vishikwambi, lakini kuvitumia inakuwa ni changamoto. Mama ametengeneza mazingira mazuri ya kuandaa kwa ajili watu wapate mafunzo ili vishikwambi vile sasa vio na tija. Vishikwambi watu wanavyo, wanaandaa maandalio, lesson plans shuleni, schemes of work, notes za watoto. Watu wengine hawajui kuvitumia, kwa hiyo mama ameahidi atatengeneza mazingira mazuri watu wapate mafunzo ili waweze kutumia vishikwambi hivyo. Kwa hiyo hotuba ile ilikuwa ni hotuba nzuri, kwa sababu kwa kweli imekuja kutibu kabisa, imekuja kutibu watumishi na inawaacha na furaha kubwa, na kazi zao zitakwenda vizuri. Kwa hiyo mambo yote yatakuwa moto kama alivyosema yeye, na sisi tunaamini hakutakuwa na shida yoyote. Tunasubiri kuchapa kazi. Walimu sasa tumejipanga darasani, hatutoki. Badala ya kutoka saa nane na nusu, sasa tutaendelea mpaka jioni, kwa sababu tuna uhakika na maisha. Ukiwa na uhakika wa kupandisha daraja, una uhakika wa kupanda annual increment kila mwaka, una uhakika wa mshahara mzuri, posho za watumishi zimepanda. Kwa hiyo tusichape kazi bwana Benard, lazima <laughs> na mimi nataka kuuliza hilo e, kwamba ndiyo Mheshimiwa Rais amefanya hayo maboresho makubwa, yeye ametimiza kwa upande wake, lakini je, kwenye utendaji kazi zile changamoto za watendaji wenyewe sasa zitaisha? E, maanake kuna baadhi ya mambo, wakati mwingine kuna utovu wa nidhamu, wakati mwingine kuna kuchelewa kazini, wakati mwingine kuna walimu kuweza kufanya tu shughuli zao tu, unazipa kipaumbele, lakini wanapokuwa darasani hawafundishi vizuri. Changamoto sasa kama hizo kwa upande wa sekta ya elimu zitapungua? Ah, bwana Bernard, nafikiri changamoto zitapungua kwa kiwango kikubwa sana. Watu wamekuwa na malalamiko, watu wamekuwa na shida kitendo cha kukaa miaka sita mm. hujawahi kupandishwa daraja, hujawahi kupandishwa cheo, lazima inashusha morali, kwa sababu miaka sita hiyo lazima kuna gharama zinapanda, nyumba zinapanda bei, chakula kinapanda na kila kitu kinapanda, lakini wewe huko mshahara ule ule. Lakini mama alivyoingia madaraja yamebadilisha, mshahara amebadilisha. Angalia mwaka jana asilimia ishirini na tatu watumishi wa kima cha chini wamepanda, watu wamepanda. Kwa hiyo tija itakuwa kubwa Mhm. watu tunakwenda kuchapa kazi, kwa sababu sasa tena hatuna hatuna malalamishi. Tulikuwa tunalalamika hatupandishwe annual increment ambayo ipo kisheria, mama anairudisha kuanzia mwezi wa saba, tutakuwa tunapata annual increment kila mwaka. Mishahara ndo hivyo tena, amesema mambo yatakuwa mazuri, mishahara itapanda. Daraja unajua bora usipandishwe mshahara lakini upandishwe daraja. Mm. Kumbuka mshahara unapanda unaweza ukapanda elfu ishirini elfu thelathini lakini ukipandishwa daraja au ukapandishwa cheo cheo kimoja kinaongeza sio chini ya laki mbili kwenye mshahara wako. Ndiyo. Kwa hiyo walau usipate mshahara usiongezwe, lakini kitendo cha kupandisha madaraja na kupandisha vyeo, mama ametibu kabisa na kuhakishia bwana Bernard, watu tunakwenda kuchapa kazi, watu tunakwenda kufundisha, hatutoki shuleni, tutakaa shuleni, tutafanya kazi kubwa, kwa sababu watu walikuwa wafanyi kazi vizuri kwa hali hiyo, kwa sababu mahitaji yalikuwa mengi. Bwana Bernard, huwezi ukafanya kazi kiasi kile wakati hali ya uchumi ni ngumu, hauna fedha, hauna nini, lakini kitendo cha kufanya hayo na kuhakikishia kazi inakwenda kupigwa, watoto wanakwenda kufaulu kwa kiwango kikubwa, na walimu wanachapa kazi na watumishi wengine, kwa sababu dalili zilionekana pale pale tu uwanjani. Mama alipotamka neno lile, watu walifurahi sana na mambo yatakwenda vizuri kabisa. Naam, asante sana, tunaelekea ukingoni, na kwa nukta hii basi tazame pia maoni mengine e, kutoka kwa wakazi wa jiji la Mwanza na wenyewe pia ni sehemu ya eh, walio wakifuatilia kwa umakini e, hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa Mwanza na wenyewe pia e, Po Masai alifanya mahojiano na baadhi ya wakazi wa jiji la Mwanza na wenyewe pia wanayapi tu yaone hapa. Serikali imetekeleza maombi yote yaliyokuwa ameombwa ambayo ni posho, mishahara, kuongezwa vyeo, kubadilishwa madaraja, yote yamefanyiwa kazi yamebaki asilimia tano. Asilimia tano iliyobaki sio kwamba yameachwa, asilimia tano yamebaki yanafanyiwa kazi. Ni kitu kizuri sana. Hata we ukienda kuomba sehemu maombi yako yakapitishwa asilimia tisini tano na ikabaki asilimia tano, natumaini kila mtu amefurahi, wafanyakazi wote wamefurahi sana. Kwa hilo ni kitu ambacho kimeshatekelezeka, sio ahadi. Na pili, nimeona ameongelea mambo ya bima ya afya. Kwa wale wote wanaotoa huduma za bima ya afya wanalipwa ndani ya siku sitini na si vinginevyo, na ameelekeza waziri mkuu asimamie jambo hilo kuhusudi watu wale watoa huduma wapate malipo yao kwa wakati sahihi. Ndani ya siku sitini wao wameshalipwa zile claim zote wanazoomba, kusudi mfanyakazi huyu wa Tanzania aweze kufaidika na bima yake ya afya kwa kupata huduma stahiki ni jambo zuri sana. Rais wetu mama, unavyojua mama ndio daktari, mama ni mwanasheria, mama ni kila kitu katika familia. Hakika amejali sana wafanyakazi. Kwa hiyo mimi namshukuru sana na nafurahishwa sana na anavyofanya kazi. Naamini hata 2025 aende tena mingine atufikishe mbali. Nikirudi tena, ametuahidi anaongeza mishahara lakini ameona asiiweke wazi kusudi wafanyabiashara wasichukue advantage ya kuongeza bei, ambayo ni jambo zuri sana. Kwa hiyo sisi tunafanya kazi kwa, ki, kwa kifua mbele tukijua sasa stahiki zetu, mishahara imeongezeka na itaendelea kuongezeka na kila mwaka ameahidi itaendelea kuongezeka. Sema kwamba ataongeza mishahara kila mwaka ni kitu ambacho ni kizuri sana kwa wafanyabiashara pia na kwa wafanyakazi maana kwa kipindi cha nyuma hicho kitu kilikuwepo, ila hapa kwa awamu ya awamu nyingine iliyokuja ikatolewa. Tunamshukuru Rais kwa kuweza kuongeza mishahara kwa wafanyakazi wetu, na wafanyakazi wetu watafanya kazi kwa bidii kwa kuweza kuinua uchumi wa taifa letu. Kadiri ambavyo rais anawaongezea watumishi, na sisi ndio tunapata manufaa. Kwa mfano kadiri ambavyo mtumishi atapata mshahara mzuri, atakumbuka hata kujenga, atakumbuka hata kuboresha, hata kama alikuwa na, na nyumba yake ataiboresha. Kupitia hilo ongezeko, na sisi tutapata manufaa, kwa sababu watumishi waki, wakiwa na maisha bora, na sisi wafanyabiashara tutapata neema ya kuuza bidhaa zetu. Nampongeza rais kwa kuongeza mishahara kwa wafanyakazi na napenda pia kumuomba kama itawezekana, kwa sisi wafanyabiashara tuangalie hususani swala la kodi tuweze kupunguziwa kidogo, kwa sababu sasa hivi hali ya sasa ni ngumu na biashara pia sio kama zamani, mzunguko umekuwa mdogo zaidi. Kwa matokeo yake, baada ya kuongeza watumishi wa serikali mishahara, kwa sisi wafanyabiashara tutanufaika, kwa maana hata maongezeko yetu ya series yatapanda. Haya, ah, ongezeko la mauzo <laughs> sawa. Sasa tumalizane na ndugu Silvanus, lolote la mwisho tuhitimishe. Ah, mimi bwana Bernard nipende tu kushukuru kwa kuniita ah, kwa maana ya kwamba nimeweza kupata fursa ya kuweza kuelezea hii kilipo, lakini kikubwa kabisa nampongeza mama okay. Nampongeza rais wetu Mama Samia Suluhu Hassani kwa kuwa mkweli, kwa kuwa mwazi na kwa kuwapenda Watanzania. Unajua mama na upendo wa wazi ni upendo ambao ni wa kweli, ni upendo unaojionyesha. Mtu ambaye anaona kabisa kwamba kuna watumishi wamekuwa wakipata shida, watumishi wamekuwa wakilalamika na kuamua kuwafanyia ya kwao, kuwatendea mambo mazuri ili kazi iwepo. Mama anapenda tija, mama anatimiza, mama akiahidi. Kwa hiyo kwa kweli mimi ninaunga mkono mama na ninasema mtu yeyote ambaye atakuwa anampinga mama basi labda analake jambo. Mimi nafikiri kwa haya anayoyaonesha mama 2025 uchaguzi utakuwa haupo, labda tutakwenda tu kumaliza kwamba tumweke madarakani mama. Nampongeza sana mama, aendelee kuchapa kazi. Watumishi tuko nyuma yake na tuko pamoja naye. Asante sana bwana Bernard. Na mtazamaji, na na kufikia hapo yaliyojiri kwenye habari hayana, hakuna la ziada isipokuwa nimshukuru sana ndugu yangu Silvanus Prosper Kasoka ambaye tumekuwa naye katika kipindi hiki, na utamwona pia katika mijadala mbalimbali kupitia hapa Star TV e, siku zinavyozidi kusonga mbele. Basi kwa wakati huu tupate ujumbe mfupi, tutakaporejea e, eh, tutajikita katika e, magazeti yameandika nini na tutaangalia pia sokoni kwa siku ya leo kuna yapi, pasipo kusahau kwamba leo ni tarehe tatu ya mwezi Mei, miaka 30 ya uhuru wa vyombo vya habari ulimwenguni. Star TV tunazidi kukuletea burudani kiganjani kwako ili uweze kufuatilia filamu, tamthilia kali za kibongo, habari, michezo, dokumentari, vipindi vya watoto na live TV za kutosha. Sasa pakua app ya Star TV Online kupitia App Store na Google Play kwenye simu yako ya mkononi na kisha kamilisha usajili ambao ni rahisi. Sasa nikupe mchongo mwingine, unaweza kumiliki tamthilia au filamu za kibongo kupitia app ya Star TV Online kwa gharama nafuu kabisa na kwa muda utaka kwako wewe. Fanya hivi, ingia kwenye menyu yako, kisha chagua tamthilia au filamu ipendayo, na kisha bonyeza nunua kifurushi, ambapo utachagua kiwango kitakacho na mtandao unaotaka kufanya malipo, na hapo utapokea ujumbe mfupi wenye namba ya kumbukumbu utakayoitumia kukamilisha malipo yako kwenye mtandao husika. Baada ya hapo ni burudani mwanzo mwisho. Endelea kufurahia huduma zetu bila kikomo kupitia Star TV Online. Tunapita angani nchi kavu, majini au msituni, na lengo letu ni kuhakikisha tunakupa habari zenye ubora na mijadala yenye afya. Taarifa zitatafutwa kutoka vyanzo vyote ndani ya kipenyo cha nyuzi 360: siasa, uchumi, afya, biashara, michezo na burudani. Vitatuweka pamoja na tutazungumza pamoja kwa kumulika na kuchambua changamoto zote huku zikitatuliwa kwa kuzingatia viwango na ubora ule ule. Tutaonesha njia pasipo na njia. Lengo ni kuijenga Tanzania mpya. Wewe ni miongoni mwa wasafiri wenzetu tutakaoambaa nao pamoja kwa maoni na ushauri. Tunakusihi kuungana nasi kwenye Tuongee Asubuhi iliyosheheni mambo kibao kila siku za Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa moja kamili hadi saa tatu na nusu asubuhi. Na mtazamaji, safari ya Tuongee Asubuhi inazidi kusonga mbele na eh, eh tu, kabla ya kabla ya kutazama sokoni kuna nini, hebu tuangalie magazeti ya leo yameandika nini, na tuna magazeti mbalimbali ikiwepo Majira, tuna gazeti la Uhuru, tuna gazeti la Nipashe, kuna gazeti la Habari Leo na gazeti la Mwananchi. Na kwa kwanza basi uliangalie gazeti la Majira. E, tuanze na gazeti la Majira kwa siku ya leo limeandika yapi? na kikubwa zaidi ni Ulega aja kivingine, atangaza mabadiliko mifugo na uvuvi, ahidi neema, migogoro ya wakulima, wafugaji yatafutiwa dawa, nyama ya Tanzania yawa dili. Gazeti la Majira limeandika hayo, lakini pia mbunge kuzima umeme kwa Mkapa ni aibu. Eh, umeme kuzimika katika uwanja wa Mkapa ni aibu, ameeleza hayo, lakini pasipo kusahau kwamba katika huko umeme pia kunatoa e, changamoto ya Tanzania katika kuandaa mashindano mbalimbali. Sasa kitu kama hii kama kinajitokeza mara kwa mara, lakini tunashukuru sana kwa jitihada ambazo zimefanyika na kuchukua pia hatua. Gazeti hilo hilo la Majira limeandika pia vyuo 161 vya udereva vyafungiwa. Vyuo 161 vya udereva vyafungiwa kwa sababu ipi? Gazeti hili limeandika mkuu wa mkoa apiga marufuku kupangwa biashara chini haua wajukuu kwa kuwapasua vichwa baada ya kusikitisha hii e, lakini kibano kikali kwa kumba wasiotoa risiti za EFD. Hilo ni gazeti la Majira. Tuliangalia pia gazeti la Uhuru. E, manake tupo na gazeti la Uhuru, pia kuna gazeti la Nipashe na magazeti mengine, lakini gazeti la Uhuru kwa siku ya leo na lenyewe pia limeandika mambo kadha wa kadha, na tutaweza kulitafuta pia gazeti hilo uweze kujipatia habari hiyo. Kidato cha sita ahadi kemkem kem. Wanafunzi wa kidato cha sita jana wameanza mitihani na wana ahadi kemkem. Ni ahadi zipi hizo? Basi gazeti la Uhuru limekufahamisha. Kishindo sekta ya mifugo na uvuvi ni kishindo kipi? Uhuru limekufahamisha. Lakini nyongeza mishahara ya waibua wadau nchini, wamesema nini? Baadhi umeona katika kipindi hiki Geita Godi inavyofungwa inavyofungua fursa za uchumi kwa jamii na habari nyingine, raia Rais, Rais Mwinyi aeleza SMZ ilivyojipanga kuimarisha miundombinu Zanzibar. Na lakini kigogo vyama vya ushirika kikaangoni Ni kigogo yupi? Ndio gazeti la Uhuru litakufahamisha kwa kina. Tumemalizana na Uhuru, tuangalie pia Nipashe. Gazeti la Nipashe lina mengi. E, limeandika yapi? Kikubwa zaidi mapinduzi ya mifugo uvuvi. E, gazeti la Nipashe limejinasibu hivyo. Mapinduzi ya mifugo, uvuvi. Ni yapi mapinduzi hayo? Gazeti hili limeeleza kwa kina. Imeandikwa rasmi waumini kanisa Kenya walivyonyongwa. E, lakini pia waziri auawa kwa kupigwa risasi na mlinzi wake kisa ujira. Inatafakarisha sana hii. Waziri auawa kwa kupigwa risasi na mlinzi wake kisa ujira. Alikuwa alipwi ujira wake e, lakini hii ni habari ambayo mitandao ya kijamii imejadili sana alikuwa alipi ujira wake ama ilikuwaje? Basi mamlaka zenye kushughulikia mambo ya usalama zitabainisha mlinzi anapoamua kumuua waziri kisa ujira. Je, e, alikuwa alipi mshahara? Alikuwa alipi posho? Lakini kwa mtazamo wangu mimi sifikiri kama unaweza ukamuua mwajiri wako kwa sababu hii eh, labda kama kulikuwa kuna mambo mengine haya ah, mnaweza mkajadili, na kama unaona labda hakutimizia, unaweza ukaamua tu uondoke, utafute maslahi sehemu nyingine, lakini kumuua kwa sababu hii, na wewe pia kujiua, hasara ambayo umesababisha kwa familia yake, familia yako, wategemezi, eh, inakuwa eh, ni changamoto kubwa sana. Babu adaiwa kuua wajukuu kwa kwa kwa mchi e, eh, inasikitisha sana. Reli inayokatiza hifadhini, janga kwa wanyamapori e, Hili ni gazeti la Nipashe. Gazeti la Habari Leo na pia kwa siku ya leo limeandika mengi. Gazeti la Habari Leo limeandika mengi. Ni yapi? Mkenda aonya hatari wizi wa mitihani. Kidato cha sita hao oh, jana ameanza mitihani, lakini serikali IFC waanza kupitia miradi ya trilioni ishirini na moja. Balozi wa Marekani ahidi kuvutia wawekezaji, uwekezaji pamoja na ajira, jambo jema la kupongeza. Waziri auawa kwa risasi na mlinzi wake. Ulega atangaza neema kwa wafugaji, wavuvi. Hotuba ya Samia yagusa wengi, wapinzani wampongeza, vyama vya wafanyakazi vya mshukuru, wachumi wataja kinachompa nguvu kuboresha maslahi. Gazeti la Habari Leo limeandika hayo na tuna, tunaangalia pia gazeti la Mwananchi leo limeandika yapi? Mabasi kusafiri saa 24 ni mvutano LATRA na Taboa. Haya, mabasi kusafiri saa 24 au sasa, LATRA pamoja na Taboa ni mamlaka za udhibiti sasa, zote zipo katika eneo hilo la usafiri, eh, usafirishaji wa abiria. Sasa mvutano upi? Hapa labda kwa fupi, muda wa mabasi kuanza safari waendelea kuwagawa wadau wa usafirishaji, kila upande ukitaja wake, huku masuala ya usalama, ajali yakiendelea kuibuliwa. Wangekaa pamoja wakajadili kwa kina na wakaja na haya e, kuliko kuonesha mvutano kwa jamii. Lakini yote kwa yote ni kuhakikisha raia wanasafiri vizuri, mizigo inasafiri vizuri na tija inakuwepo. Sasa LATRA pamoja na TABOA hawa ni wadau usafirishaji, wangekaa pamoja wakajadili kwa kina mwelekeo mpya mifugo uvuvi, bajeti ikiwasilishwa hapo jana. Lakini tishio la viashiria kutokea tena mvua za El Nino, tishio la viashiria kutokea tena mvua za El Nino. Sasa wananchi wanatakiwa wachukue tahadhari. El Nino isababisha madhara makubwa sana kwenye jamii. Sasa eh, kutokea tena mvua hii kunaweza kusababisha yale madhara tena. sitofahamu ya mlinzi kuwa waziri kisha kujimaliza imetafakarisha sana hii. Sasa tuangalie katika habari za michezo na burudani. Gazeti la Habari Leo limeandika Simba asira zake kwa Namungo leo wanakutana. Eh. Msanii Precious ahuzunishwa kukosa tuzo. <laughs> Haya. E, lakini pia mechi FA Yanga Singida Big Stars yasogezwa mbele ya Simba na Azam pia imesogezwa kwa siku moja kombe la FA. Rais Samia, Yanga ametuheshimisha. Haya, gazeti la Nipashe michezo na burudani. Kocha Marumo awaita Simba kuwabeba dhidi ya Yanga CAF. Ni Keri aliyewahi kuwanoa wekundu wa Msimbazi asema ataichapa kwa Mkapa mashabiki wa Simba watakwenda pale kuishangilia na marumu, lakini Yanga wameandaa tamasha la kuwazomea, kuwacheka Simba <laughs> Yanga wameandaa tamasha la kuizomea na kuicheka Simba. Sasa je, Simba watakwenda kuishangilia marumo, ukizingatia kwamba kocha wa hii timu e, aliwahi pia kuinoa Simba? Watakwenda kumshangilia huyu kocha wao zamani? Robertinho ahidi furaha Simba leo ikicheza na Namungo. Gazeti la Mwanaspoti mahususi kabisa kwa habari za michezo na burudani. Yanga yapewa nondo tano za wasaus marumao, oh. lakini Simba Sports Club iende na mchoro huu. Hapa ni mchoro upi? Gazeti hili limebainisha Simba Sports Club na Mongo. Acha tuone leo katika ligi kuu EPL na leo tena Mayanga mambo magumu. Tibo jana ya Arsenal imeichapa Chelsea mabao matatu kwa moja. Je, inaisogeza katika ubingwa? Tumehitimisha magazeti, tupate ujumbe mfupi na kisha tunaenda sokoni. Leo kuna nini? Wakati ukisogea kabisa e, katika mjadala mkuu kwa siku ya leo, tupate ujumbe mfupi na kisha tunaelekea sokoni. Kuna nini leo? Nitakwambia. Asante sana. Sokoni kuna nini bado upo nami naitwa Bernard James. Unaweza ukaniandikia maoni yako kupitia namba 0688817818 na washukuru sana eh, Fred Fashion eh, jijini Mwanza ambao amenipendezesha hivi na ukihitaji mavazi ya aina hii kuonekana walau kama ben, BJ hapa eh, ukihitaji suti, ukihitaji jeans, ukihitaji cadet, ukihitaji tie, ukihitaji mikanda, ukihitaji viatu vya kisasa kabisa. Nenda kwa Fred Fashion Mwanza, wanapatikana maeneo ya Kishamapanda, jirani kabisa na Salmakoni katikati kabisa jiji la Mwanza. Ukiuliza utawapata uwe kama mimi hivi. Lakini tunashukuru sana RJ Classic Furniture, wanapatikana pale Nyegezi e, kwa hisani yao kubwa katika kipindi hiki. eura yatangaza bei za mafuta na bei hizo zipoje, nitakutajia hapa, ambapo mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji eura imetangaza bei kikomo za bidhaa za mafuta ya petroli hapa nchini. Bei hizi zimeanza kutumika kuanzia hapo jana, kuanzia leo Jumatano Mei tatu saa sita na dakika moja usiku. Leo bei hizi zimeanza. Hayo ni kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na mkurugenzi mkuu wa ura Dr. James Mwainyekule, ambapo amesema kuwa pamoja na kutambua bei hizo, ni muhimu kuzingatia yafuatayo. Ni yapi sasa? A, kwa Aprili mwaka 2023 bei za rejareja za mafuta ya petroli na dizeli zilizopokelewa kupitia bandari ya Dar es Salaam zimepanda kwa shilingi 90 kwa lita na shilingi 24 kwa lita na ah, ikilinganishwa na bei ya toleo la tarehe 5 Aprili 2023. Pia bei ya mafuta ya taa imepungua kwa shilingi 99 kwa lita ikilinganishwa na bei ya toleo la tarehe 5 Aprili mwaka 2023. Bei kwa mikoa ya kaskazini Tanga, Kilimanjaro, Arusha na Manyara, bei za rejareja za Mei 2023 kwa mafuta ya petroli na dizeli zitaendelea kuwa zile zilizotangazwa katika toleo la tarehe 5 Aprili mwaka 2023 kwa kuwa kwa mwezi Aprili 2023 hakuna shene, she, shena ya mafuta iliyopokelewa kupitia bandari ya Tanga. Sasa nikusomee sasa <clears throat> kwa Dar es Salaam e, petroli kwa lita ni shilingi elfu mbili na mia nane sabini na moja lita moja ni elfu tatu na thelathini na saba mafuta ya dizeli ni elfu tatu na thelathini na saba na mafuta ya taa ni elfu mbili na mia tisa tisini na tano kwa lita moja. Kagera ni elfu tatu na themanini na saba petroli na dizeli ni elfu tatu na themanini na saba na mafuta ya taa ni elfu tatu na arobaini na tano. Angalia hapa Mwanza, Mwanza mambo yakoje? Manake ndo tulipo sisi. Mwanza lita moja ya petroli basi ni elfu tatu na ishirini na mbili elfu tatu na ishirini na mbili petroli hiyo, na kwa dizeli ni elfu tatu na ishirini na mbili kwa mafuta ya taa ni elfu mbili na mia tisa themanini. Sasa ukienda katika tovuti ya eura basi utapata bei mikoa mbalimbali nchini Tanzania, lakini hiyo ni kwa baadhi ya mikoa Kagera, Mwanza pia kule Pwani na Dar es Salaam na Dodoma pia. Sasa ukienda huko utajipatia kwa kina. Mtazamaji, nahitimisha e, kipengele hiki cha sokoni leo, tupate ujumbe mfupi na kisha tunaingia katika mjadala mkuu na nitakuwa na wageni wangu hapa. Naitwa Bernard James. Star TV tunazidi kukuletea burudani kiganjani kwako ili uweze kufuatilia filamu, tamthilia kali za kibongo, habari, michezo, dokumentari, vipindi vya watoto na live TV za kutosha. Sasa pakua app ya Star TV Online kupitia App Store na Google Play kwenye simu yako ya mkononi na kisha kamilisha usajili ambao ni rahisi. Sasa nikupe mchongo mwingine, unaweza kumiliki tamthilia au filamu za kibongo kupitia app ya Star TV Online kwa gharama nafuu kabisa na kwa muda utaka na wewe. Fanya hivi, ingia kwenye menyu yako, kisha chagua tamthilia au filamu ipendayo, na kisha bonyeza nunua kifurushi, ambapo utachagua kiwango kitakacho na mtandao unaotaka kufanya malipo, na hapo utapokea ujumbe mfupi wenye namba ya kumbukumbu utakayoitumia kukamilisha malipo yako kwenye mtandao husika. Baada ya hapo ni burudani mwanzo mwisho. Endelea kufurahia huduma zetu bila kikomo kupitia Star TV Online. Asante, asante sana Ana pamoja na Po, tunasoma mena ya safari ya kipindi hiki cha tuongee asubuhi. Mtazamaji, nakukumbusha tu kwamba e, tumemaliza kipengele cha magazeti yaliyojiri ndani ya habari, tumemaliza sokoni, na sasa kipengele cha mwisho, mjadala mkuu, na leo tunajikita kwenye udhibiti. Kwanza unafahamu kwamba kelele ni uharibifu wa mazingira, manake magari yanapopiga honi hovyo hovyo, eh, muziki <laughs> Sasa mimi mimi nisijikite zaidi huko, tunaye ambaye anafahamu kwa kina, lakini mjadala wetu ni udhibiti tatizo la kelele ama makelele mitaani katika jamii, hasa ni wakati wa usiku, mchana, asubuhi na jioni. Naitwa Bernard James na mgeni wangu si mwingine bali ni mwenye mamlaka yake kabisa, ni ndugu Jerome Kayombo, meneja NEMC, baraza la ku... la taifa la taifa la uhifadhi wa mazingira NEMC kwa kanda ya ziwa, yeye ndio bosi. <laughs> Karibu sana katika kipindi hiki. Asante sana kaka. Hapa nyumbani kwako bwana. Asante sana, nashukuru sana. Mm. Juzi nili kilichonifanya mimi nikuite hapa e, tumeona katika maeneo mbalimbali, nimeona mijadala mbalimbali ikiwa hapa na pale kwamba makelele yamezidi, lakini kuna watu hawajui kwamba kelele ni, ni, ni uchafuzi wa mazingira. Uh, karibu sana tuanzie hapa. Asante. Uh, kama ulivyoanza kusema ni kweli kabisa kwamba changamoto ya uchafuzi wa kelele na mitetemo uh, mm. kwa sasa hivi kwa nchi yetu hasa kwenye miji mikubwa imekuwa okay. ni changamoto kubwa sana. Uh, na maeneo ambayo mengi ambayo yanazalisha kelele unakuta ni maeneo ya starehe kwa maana ya baa uh, na maeneo ya nyumba za ibada mm. na zenyewe tumepokea changamoto nyingi sana Maeneo ya viwanda zipo, lakini sio kwa kiasi kikubwa sana ukilinganisha na haya maeneo mawili ambayo nimekisha taja mm. mm. kwa maana maeneo ya, ya, ya, ya, ya nyumba za, za starehe ba na kadhalika, pamoja na nyumba za ibada. Na changamoto kubwa, kwa nini huko kunalalamikiwa zaidi mm. ni kwa sababu ukiangalia uh, swala zima la mipango miji kwamba umejenga nyumba yako hapa ni eneo la makazi, mtu hapo jirani nyumba yake anageuza inakuwa kanisa au inakuwa nyumba ya ibada kwa tayari anaanza kusali ndani ya eneo la makazi, au ilikuwa ni nyumba, mtu hapo pembeni kafungua baa, tayari anaweka mziki. Kwa hiyo hiyo ndio imekuwa changamoto yetu kubwa, kwa sababu hivi vitu uh, kwa maana baa na nyumba za ibada ziko katikati ya nini, ya makazi ya watu, tofauti kidogo na viwanda ambavyo vyenyewe vingi vimetengewa maeneo yake vinazalisha kelele ndio, lakini sababu vimetengewa maeneo yake tofauti, unakuta ile kelo kwenye ya, kwenye viwanda sio kubwa sana ukilinganisha na maeneo haya mawili niliyokwisha kutaja. Sawa, inawezekana mtazamaji mwingine hafahamu kwamba makelele ni uchafuzi wa mazingira yeah, na athari zake pia. Karibu. Asante. Uh, kimsingi uh, kelele kelele uh, yoyote kizidi kiwango au kipigwa katika mazingira ambayo sio wakati husika mm. yanasababisha kero kwa mtu anayesikia, lakini pia yanasababisha ulemavu wa usikivu uh-huh. kwa maana ukiziwi. Nitatoa mfano. Kwa mfano, ukiwa umelala usiku mm. hata ile kelele ya panya kupita inaweza ikakusumbua usilale usingizi mzuri, hata kama itakuwa ni ndogo kiasi gani. Kwa hiyo kuna muda muda gani kelele inazalishwa, mazingira gani. Kwa mfano eneo labda ni la hospitali mm. kukawa na kelele, hata kama kelele itakuwa ni kiwango kidogo sana mm. then tayari wagonjwa na nini watakosa usumbufu, watakosa ule utulivu mm. lakini pia hiyo kelele ikizidi, kwa mfano chukulia mtu ambaye ni DJ kwa mfano mm. ambaye muda wote uh, katika yale muda ambayo anakuwa kazini mm. anakuwa anasikia kwa sauti kubwa pia mm. na yenyewe inamsababishia usikivu. Ndio maana unaweza kukuta kuna mtu namwita ukimwita Bernard hawezi kusikia yeah. mpaka upaze sauti kubwa. Sasa huyu tayari ni mlemavu, huyu tayari ni mgonjwa, kwa maana kwamba yeye ameshafanya nini, ameshaathirika. Sasa kuna hizo athari za moja kwa moja kama hizo, lakini mtu anakuwa pia kuna haka katamaduni kwa vijana wanatembea na headphone masikioni mm. mm. na yenyewe uh, sawa, yeye hasumbui wengine Ndiyo. lakini yeye mwenyewe anapata ule ulemavu wa usikivu mm. na wengi utakuta huwezi ukamwita kwa sauti ya kawaida akasikia. Kwa e, madhara yake yako hivyo, lakini madhara mengine, hebu fikiria ni eneo la shule Ndiyo. watoto wanataka kutulia kusoma, alafu kuna mziki mkubwa mm. Kwanza mziki wenyewe utamvutia ausikilize mziki kuliko kusoma, hilo la kwanza. Lakini la pili linamsababisha usumbufu. Tuna wazee kwenye mitaa yetu, tuna wagonjwa wa mahospitalini na majumbani ambao wenyewe wanahitaji muda mwingi wa kufanya nini, wa kupumzika. Tuna watoto, mtoto anatakiwa kulala muda mwingi kuliko sisi sisi masaa nane, kaka Bernard, mimi na wewe anatutosha. Lakini mtoto anatakiwa alale muda mrefu zaidi ya huo. Sasa hebu fikiria mtoto amelala alafu kuna mziki pembeni. Automatic tayari huyu mtoto hatalala. Kwa hiyo inamletea stress, msongo wa msongo. Anapata stress, matokeo unaweza kukuta mtu ana, anaanza kuwa na tabia ambazo sio za kawaida. Lakini ah, tukirudi sasa kwenye kwenye tatizo ambalo lipo kwa maana uh, nyumba za ibada uh, pamoja na, na, na, na, na hizi sehemu za starehe mm. nyingi ziko katikati mm. ya makazi. Sasa huku pia yeah. mjadala wetu utajikita zaidi katika kwenye nyumba za starehe pamoja na makanisa, tutajikita zaidi huko, lakini kuna kelele nyingine hizi za magari ambayo ni mabovu sawa sawa, mahoni ya mara kwa mara nini hizi na pia si ni changamoto bodaboda pia, kwa sababu kuna bodaboda nyingine siku hizi zinashangaza sana, yaani badala ya kupiga ile honi ya kawaida ambayo wameiset kama standard zinatoa mlipuko fulani hivi nasikia po yeah, au wakati mwingine hata one zinazopiga utafikiri mabasi yale yanatoka stendi. Sasa sasa yenyewe pia ni ya, na, na ndio maana ukiangalia sheria imeseti uh, viwango uh, vya kelele bila kujali zinasababishwa na nini mm. wedha inasababishwa na bodaboda inasababishwa na mziki inasababishwa na na, na ibada zetu mm. vyovyote vile sheria imeweka viwango na utakuta hivi viwango kwa muda wa mchana na usiku vinatofautiana um, mchana utakuta kiwango ni kikubwa usiku kinapungua mm. mathalan kwa mfano maeneo labda ya shule tunasema maeneo ambayo ni sensitive labda shule vyuo hospitali aa, ah, na nyumba za wazee kiwango cha usiku ni decibel zisizidi 35 zisizidi 35 yes lakini nikisema decibel 35 hata hii tunayoongea mimi na wewe unaweza kukuta iko inaenda 60 kwa maana yake ni nusu ya hii tunayo iongea mimi na wewe hapa lakini ukienda pia maeneo ya makazi kwa usiku pia tunasema ni 35 kwa sababu hapa tunahitaji watu wafanye nini? Ndiyo. Watulie. Ndiyo. Lakini kuna maeneo ya makazi mchanganyiko, kwa maana kwamba ile eneo lina makazi, lina biashara, labda na burudani mm. Hili tunasema liende mpaka 45 45 sehemu ambapo kuna makazi mchanganyiko Ndiyo. na burudani na, na, na. Lakini tukienda kwenye maeneo ya viwanda huko inaenda mpaka 65. Hiyo ni kwa, kwa usiku, lakini kwa mchana unakuta zinapanda kidogo, kwa sababu kwa mchana tunakuwa hata kwenye makazi kunakuwa na shughuli nyingi mm. kwa automatic ya inapanda kidogo. Sasa ukiangalia kiukweli tu katika kaguzi na tafiti tulizozifanya kama baraza, maeneo mengi unaenda unakuta decibel, maeneo ya makazi unapima unakuta decibel mpaka 80 90 mpaka mia changamoto, na ukienda ikishafika hiyo mia hii moja kwa moja inaenda kukuletea ulemavu kama nilivyosema. Yaani nicho ni kiwango kikubwa sana cha kelele ambacho kinaweza kukupelekea kuwa mlemavu wa usikivu. Kama nilivyosema, sasa hivi vijana wengi huwezi ukamwita kwa sauti ndogo alafu akakusikia kwa sababu tayari wengi wanakuwa huko, wengi wanapenda disco, wana ma headphone, wanaishi kwenye mazingira yenye kelele kama hizo. Kwa hiyo unakuta tunaenda kuzalisha kizazi au jamii ambayo itakuwa ni wagonjwa, yaani wagonjwa ambao hawajitambui wagonjwa ambao wajitambui. Tulimpoteza rafiki yetu mmoja hapa, tulimpoteza rafiki yetu mmoja alikuwa akifanya mazoezi na bahati mbaya alikuwa ameweka hizo hizo ambazo anazisema headphone, akapata ajali na akapoteza maisha. Mwenyezi Mungu ampumzishe pema. Ndo madhara hayo anayasema eh, kiongozi hapa. Sasa twende kwenye maeneo ya starehe, sasa mabaa pamoja na makanisa, huko hali ipoje? Uh, kifupi sana hali ni mbaya mm. Katika mwaka huu wa fedha tumefanya, kwa maana nikisema mwaka wa fedha ni kuanzia tarehe moja mwezi wa saba mpaka leo Ndiyo. tumeshafanya kaguzi zisizopungua hamsini sitini. Ndiyo. Katika hizo kaguzi zote hakuna eneo ambalo tulikutana na viwango vya kelele vinafuata sheria, vyote viko juu. Ukaguzi sitini. Yes, katika maeneo ambayo tumetembea kwa mwaka wa fedha peke yake. Uh, na utakuta nyingi ni kuanzia sabini kwenda juu. Hiyo mm -hmm. sio kan, sio I mean, nyumba za ibada wala sio maeneo ya starehe. mm -hmm. Sasa nikianza labda nianze na maeneo ya starehe. Tuanze maeneo ya starehe. Yes. mm -hmm. Changamoto kubwa kwenye maeneo ya starehe ni kwamba uh, zamani tulikuwa na ma, maeneo unaenda kununua, unaenda kuburudika mziki. Night club kwamba unaenda kwa ajili ya kucheza mziki. Ndiyo. Na kuna maeneo yalikuwa unaenda kwa ajili ya kunywa pombe ndio ba sasa sasa hivi tumechanganya kwa maana pombe na mziki vyote vinapatikana sehemu hii moja moja na ndio maana unakuta sasa hivi open bar zimekuwa nyingi He? badala ya kwa maana uh, ukiangalia sheria inataka hizi bar night club ziwe hazitoi sauti nje zina sound, sound, sound, proof, sound proof. lakini sasa sasa hivi zimekuwa open bar lakini hizo open bar bado ziko kwenye maeneo ya nini ya makazi <laughs> yani ni, open bar kwanza yes zipo kwenye makazi ya watu exactly. hazina hivyo vitu ambavyo vinaweza sauti exactly, yeah. kwa utakuta kwanza hapo cha kwanza serikali inapoteza mapato ndio kwa maana ukiangalia leseni ya night club nadhani iko kwenye laki tano Le, leseni ya bar ni elfu hamsini kwa hiyo kwa kuruhusu hizi open bar kwanza serikali imekosa mapato lakini imefanya zile night club nyingi zifungwe kwa sababu zimekosa soko, kwa sababu mteja sababu ya open Yes, sababu mtu anaenda kwenye open bar, hapo patapata bia. DJ amekaa pale anapiga mziki mkubwa. Exact, eh. exact. Hilo ni changamoto ya kwanza, lakini changamoto ya pili ni mipango miji mm -hmm. kwa maana kwamba uh, makazi yetu au ardhi yetu tumeipanga kwamba eneo hili linatakiwa litumike kwa shughuli fulani sasa kushindwa kusimamia mipango miji mm. au kuzuka kwa makazi holela, unakuta kwamba eneo hilo ni makazi, eneo hilo hilo kuna open bar, eneo hilo hilo kuna uh, nyumba za ibada. Sasa zote mwisho wa siku zinazalisha nini? Zinazalisha kelele. Sasa tukija kwenye nyumba za ibada uh, tubaki kwanza hapo, kuna vitu ambavyo nahitaji ku, kupata ufanuzi Sasa nyie mkikuta hivi Nikikuta kwa mfano mtu na, na, na, niseme tu kweli kwamba kwa hivi sasa kama ulivyosema hizi night clubs ambazo ziko ndani ambazo zimezingatia utaratibu kabisa na zina vibali zimeanza kupoteza soko na umaarufu kwa sababu zimekuja hizi open ambapo unakuta mtu ameweka tu e, mbao mbao zake ametengeneza hapo, unakuta mziki unapigwa kikweli kweli kuanzia saa moja au saa kumi na mbili na siku hizi tena mipira inachezwa hii ya Simba na Yanga na tujiangalia pia vibanda <laughs> makelele ni mengi sana, sijui watu wanapenda hayo makelele, sijui nakuaje. Sasa hili kaka Yombo, nyie mpo, kwa nini amdhibiti sasa? Uh, uh, sio kwamba tuzidhibiti mm. uh, kimsingi zipo nyingi zimetapakaa sana, mimi ni zipo maeneo mengi sana eh. Kimsingi labda niseme kama tungekuwa tudhibiti mm. pengine hali ingekuwa mbaya kuliko hii mnaiona sasa mm. hivi mm. Uh, mimi vijana wangu kimsingi watu lali, unapigiwa simu saa sita usiku mm. saa nane saa tisa tunatoka tunaenda huko, lakini huluka yetu sisi binadamu, kumbuka yule mwenye ba anatengeneza fedha mm. kwao, anajaribu kuangalia mazingira namna yote aipate ile fedha na bahati mbaya sana uh, hawa wateja wetu tumeshawazoesha vibaya. Ukimwambia ende kwenye night club, kwanza kuna kiingilio, bia itakuwa bei ya juu, hataki anataka aende wapi open bar bei ya kawaida bei ya kawaida anapata vibe anapata vibe vitu vile anapata mm. sehemu moja kwa hiyo kimsingi push kubwa iko kwanza kwa wateja ambao wanapenda hiyo huduma lakini iko kwa hao wafanyabiashara ambao wenyewe sasa wanafaidika nacho lakini nyingine pia swala la usimamizi labda niseme wanaotoa vibali mm. kwenye hizi kumbi za starehe zimegawanyika kama maeneo matatu au manne kuna uh, serikali za mitaa kwa maana mm. halmashauri mm. bwana afisa biashara anatoa kibali, anatoa leseni. Kuna afisa utamaduni anatoa leseni yeah. kuna wenzetu wa BASATA wanatoa leseni, ndio au wenyewe wanafanya kazi kwa karibu na watu eh, wananiwa kwa sota pia mm. wanatoa eh. leseni yeah. Lakini una, ukienda pale kaguzi zote tuzozifanya wote wana leseni, yaani kwa maana kwamba yuko pale kihalali, na unaweza kukuta mtu kabisa amepewa leseni A ambayo leseni A inasema ni ukumbi wa ndani na uwe na sound proof, lakini amepewa lesson A na yuko kwenye open ba. Kwa kisheria, uh, kwa maana kileseni anakuwa ipo nayo mm. na inamruhusu kufanya anachokifanya, lakini kwa maana uh, hajakidhi yale masharti kwa hawa wengi huwa tuna tumeshawapa wengine fine, wengine tumeshawafungia, wengine tumeshawapa muda, wamefanya commitment ya lini lini wataweza kurekebisha mambo yao. Lakini sasa ninachokuja, je, ule utiifu kwamba sasa okay, nime, nimeitwa nimejikomiti kwamba nitafanya hiki ndani ya muda fulani. Je, ana commitment ipoje? Hiyo ndio changamoto kubwa ambayo tupo nayo, ndio maana tumesema tutoke tuweze kuongea na wengi kwa pamoja. Naamini Star TV nasikia nchi nzima sana sana. Kwa hiyo mwisho wa siku nchi nzima aweze kulielewa hili kwamba hili tatizo ni sisi wenyewe wa Tanzania tume tumelitaka Yaani hii kelo ni sisi wenyewe tumeitaka. Ni watu watano au kumi au ishirini ambao wanataka mziki wanaenda kuathiri watu mia tatu au mia nne au elfu moja yaani kwamba starehe ya watu wachache inaenda kuathiri watu wengi kitu ambacho kimsingi ukifuata haki sio haki. Yaani mimi siwezi kusema mimi stare zangu ziathiri watu 20 40. Mimi nishinde kulala usiku. Nishinde kulala. Mm. Kwa hizo juhudi tumezifanya sana. Tumeshafanya vikao pia hata na hizi mamlaka ambazo zinatoa vibali. Eh, manake nitaka kukuuliza pia ndio ilikuwa inakuja kwamba je, huwa mnakaa pamoja labda eh, kwa mathalan na labda ingekuwepo labda one center. Labda mtu anapokuja labda kutaka kuanzisha hiki anamkuta mtu wa NEMC, anamkuta mtu wa BASATA, anamkuta mtu wa kusota na kukuta mtu wa hizi halmashauri ili iweze kuwa rahisi zaidi. Ya kimsingi, ma... ya kimsingi mimi uh, kama ofisi za kanda Mwanza tushawaita wote tukakaa nao na tukapeana maelekezo, lakini changamoto iko moja. mm -hmm. Ukimfuata afisa biashara, yeye anachouliza mwisho wa siku ametengeneza shingapi, yaani kwa maana yeye kama afisa biashara ameweza kuingiza kipato kiasi gani mm -hmm. kwenye halmashauri hiyo, ndio tunasema ndio motive yake. Ukija kwa mimi mtu wa mazingira, motivu yangu ni kwamba ni kiasi gani mazingira amefanya nini yeah, yametunzwa yeah hasa hapo unakuta tayari tunaanza kufanya nini contradiction contradiction unatokea na ndio maana sasa tunakuja kwenye nini kwenye sheria ndio eh, na sasa hivi tunakoelekea uh, baada ya tamko la mkurugenzi mkuu ni kwamba aliotoa kibali aliopiga mziki wote watatembea, tutatembea nao wote pamoja eh, maanake tufika sehemu naweza kuta ni matakwa tu ya Kayombo. Rudia tena <laughs> tunakoelekea sasa hivi, alotoa leseni kama leseni A eh, labda class A eh. inataka huu kumbi uwe na soundproof. Yes, we ukakaa ofisini ukatoa kibali hicho cha bila kwenda kuangalia, hujaenda site kuangalia kwamba pale kuna soundproof. Yes, sasa wewe manake ndio umesababisha hii. Kwa manake sasa tuna tu, vyombo vyote vya serikali, PCCB watakuwa barabarani sahihi kabisa, ah, jeshi la polisi mm. wote tutakuwa, ili tufike sehemu tujue hivi wewe ulikuwa kipofu sikio wakati mm, unataka kibali mm. Kwa hiyo tufike sehemu sasa, kila mmoja awajibike kwa nafasi yake, kwamba mimi nilotoa kibali, kama nikaomba nimetoa kibali bila kujiridhisha na mazingira, niwajibike mm. Alo pewa kibali kama alidanganya, na yeye afanye nini? Awajibike. Ni tena kuna kibali kingine unakuta kimetolewa kata A, halafu mtu anapaleta kata B ah ziko hapa Mwanza, hizo scenario ziko hapa Mwanza, sio kwamba za kutunga, ziko Mwanza, kwamba imetolewa kata pasiansi, afu mtu kibali cha anaopareti sehemu nyingine, na alotoa kibali yupo na anaenda kukusanya kodi na kila kitu anafanya. Sasa hili swala liwezi likabaki kwamba wengine watoe vibali afu mwingine awe kazi yake kwenda kusimamia vibali. Hatuwezi tukaenda hivyo, kila mmoja wajibike. Kama wewe umetoa kibali na umeweka masharti pale kwamba uh, kelele isipigwe mm. si ni kibali chako umeweka masharti yeah. kasimamia masharti na sisi NEMC tutasimamia masharti mm. na wengine na wengine wote tukisimamia masharti, naamini tutafika sehemu sahihi. Kama we ni mtu wa mipango miji ukasema eneo hili tumelitenga kwa ajili ya nini, ya makazi lese, alafu kesho likaibuka uh, nyumba ibada hapo au ikaibuka ba mbona sehemu nyingine tunapuliziwa ile ya bomoa kwa nini huyo aambiwi bomoa? Sasa mwisho wa siku tunataka tu take in board wote, kwa maana uh, tutakuwa na kikao kikubwa ambacho nadhani mheshimiwa mkuu wa mkoa atakiitisha, ambacho tutachukua watendaji wote kuanzia ngazi ya mtaa mpaka ngazi ya mkoa, tuweze kukaa pamoja, tupeane mikakati ili kila mmoja wajibike. Kwa nini? Kwa nafasi yake. Kama mimi Nemki nilitoa leseni, nilimshawishi waziri akatoa leseni kwenye eneo ambalo, ambalo halifai, then na mimi nichukuliwe hatua mm. Kama mtu wa mipango miji ulitoa kibali cha ujenzi wa, wa, wa baa sehemu ambapo hapastahili, naye achukuliwe hatua. Nitakuchekesha, kuna baa moja iko hapa pa Mwanza, sitaitaja, ndio imejengwa baa ni ambao, halafu katikati ya baa kuna nguzo ya umeme bwana, iko hapa pa mjini sasa manake na inalipa ina, ina, eh, na ukifuata pala na vibali vyote na unajiuliza alijengaje, TANESCO alikuwa wapi? Ngu, yani ba na wateja wanakwenda na wateja wanakwenda wanakuja. Sasa siku ikitokea dhahma lawama zitakuja kwenu. Yes, watu wate waka, wakafanya na kwa hiyo kuna kimsingi, lazima tuseme kwamba ni kweli kuna pressure kwamba tu watu wanahitaji hizo huduma, lakini tunatakiwa kurudi kwenye misingi. Mziki uuzwe kama mziki, ili wasanii na wenyewe waweze kufaidika na mziki twende kwenye hizo uh, night club. Ba wanauza pombe, wauze pombe. Hizi ni biashara mbili tofauti. Tatizo letu tumezichanganya, imekuwa biashara moja, kwamba mtu ataka apate vyote viwili sehemu moja. Hilo ndio changamoto. Naam. Mtazamaji, una nafasi ya kushiriki nasi katika kipindi hiki. Je, huko ulipo umeshakutana na changamoto hii? Na kama inawezekana, basi nitajie tu moja kwa moja hapa jina lako ni nani, unatuma ujumbe huo kutoka wapi, na wewe umekutana na tatizo hili kupitia 0688 817 la kelele mabaa eh? klabu ambazo sio sahihi. Hebu hebu ngoja ngoja ngoja tumsikilize huyu kwanza. Habari za asubuhi. Nzuri nzuri. Unaitwa nani na upo wapi? Naitwa Elias Sanga, niko kerwa mkoa wa Kagera. Hili tatizo la makelele yanayosababishwa na baa umeshakutana nalo? E, nimeshakutana nalo mm -hmm. na nimeshakutana nalo huku kwetu, ndio huku Kyerwa, yani katika nani mji wa Nkwenda ambapo ni mji mdogo. Sasa unakuta mji huo wenyewe una unavyo vituo vingi sana vya hivi nani, kuna magesti mengi ambayo yana baa na vilevile ni mahoteli lakini yamezunguka makazi ya watu. Sasa inapofika kwa mfano kama kipindi cha sikukuu, tatizo linalojitokeza pale huwa watu wanafungulia mziki badala ya kuwapigia wale waliomo ukumbini mwao. Yani mziki unaweza ukatembea mpaka zaidi ya kilomita tano, watu wanausikia, lakini wakati huo huo kuna kituo cha afya kiko hapo hapo katikati. Alafu kitu kingine kinacholeta shida kabla ya hizo nani ya ya ya, ya hali maadhimisho yao tuseme hizo shere zao za ukumbini wana magari ya matangazo ambayo yanakuwa yana mziki mkubwa kiasi kwamba yanazunguka yana wakati wa kuzunguka wanaweza wakafika hata pale kituo cha, cha afya kwa sababu labda watakuta watu wengi sasa wanapiga mziki mkubwa lakini kumbe humo humo ndani kwenye kituo cha afya kuna watu wengine wana matatizo ya kiafya hawataki kusikia mziki mzito sasa wao wanazunguka mji mzima wanapiga lakini wakati mwingine tunajua huwa kuna wakati mwingine serikali kama wanatangaza maadhimisho yao wanatumia yale magari madogo na koni dogo ambazo hata watu wale wanapopita pale wanapopita wanaweza wakasikia ule ujumbe uliotumwa. Kwa hiyo sisi kwa upande wa huku kwa mfano kama hizi wilaya za pembezoni, hata hicho kitengo kinachosema kwamba kinashughulikia kina, kina mambo ya usikivu hatujawahi kukisikia. Kwa hiyo tu, tuombe kwamba kama hilo linaweza likafanyika Mwanza. Sasa kitaifa, sasa tuseme inakuwaje hii, hata sisi watu wa pembezoni tuweze kupata msaada wa namna hiyo? Sawa, asante sana na pole sana. Sawa sawa, asante, asante sana kwa maoni yako. Naam. E, namba ndio hii hapo 0688817818 nawe pia utupe e, unachokiona na unachokishuhudia huko, kwa sababu hili linaonekana kwamba ni tatizo na tunafanya nini katika kupambana nalo. Nipo na ndugu Jerome Kayombo, wenyewe wamefanya kazi kubwa kwa kweli na wanastahili pongezi, lakini katika baadhi ya maeneo bado kuna changamoto, ndio wameeleza kwamba bado wakati mwingine pia eh, unaweza ukapambana, lakini ukakutana na vikwazo vya hapa na pale. Ngoja tumsikilize mwingine. Habari za asubuhi. Salamu, unaitwa nani na upo wapi? nipo Geita. Ehe, tatizo hili unaliona? Eh, eh, tatizo hili lipo. Mhm. tatizo hili lipo na linasumbua na kimsingi mimi cha kutoka nishauri. Ndio. Ni kushauri wa kwamba huyu huyu bwana Kayongo huyu asaidi pale tampesa itampasua kichwa bure. Kwa sababu gani? Ndio. Hii swala ndio nilifanya, ungelifanya labda ikatoka tamko la rais. Unaona? tamko la rais ambayo eh, ndo angeweza kulisimamia vizuri. Kama mwana mfano, kwa mfano nchi ya Rwanda, Rwanda Kagame aliwahi aliwahi kusema, ambaye ni mkuu wa nchi, kwamba watu Waislamu waende msikitini bila kupiga adhana. Unaona, maana adhana, e, unaweza ukaenda kanisani bila kupiga adhana ya sauti, ukaenda kama utaratibu mwingine wanavyoenda watu kwenye makanisa mengine lakini rais alitoa tamko na watu wakatekeleza. Lakini bwana Kayombo anavyosema hivyo, kwanza unaona wenyewe hapo wanakinzana eh, utaratibu wa kwamba huyu anatoa leseni lakini huyu sheria haitaki mm. ni vigumu. Unaona, kocha kufanya yeye, labda hata mkuu wa mkoa hawezi kulimaliza hili swala, maana linatazuru pia kwamba kuna heri inaingia Kayombo akikataa ataenda kwa amesema BASATA, BASATA akikataa anaenda sijui nemki hapa, maana nemki sio Kayombo ndio mwisho unaona kuna watu wengine wataingia kwa hili swala bwana mimi vyotabuda mkuu na ni mkuu wa nchi ndo aliingilie kati lakini sio kayombo kayombo na mkuu wa mkoa bwana mongela zee watateseka maana liko nchi nzima vita vitazibitiwa mwanza hatari itaendelea geita itaendelea unaona eh. asante mm. asante sana kwa maoni yako lakini pia tupongeze tu bwana Kayombo. Hata tunataka hapa inaweza kuna mabaa mengi yako kwenye makazi ya watu, ingine ziko karibu na shule zinapiga tu kelele hmm. na yeye yuko Mwanza hapo. Sawa. Haya, asante, tunashukuru sana kwa maoni yako na nipokee simi alichokionyesha mtazamaji wetu ni kwamba anaona kwamba kuna changamoto na tatizo ni kubwa, kwa hiyo ku, bado kuna changamoto. Kwenye line kuna mtazamaji, habari za wakati huu? Unaongea na Alex nikiwa Morogoro Kilosa. Karibu sana Alex kutoka Morogoro. Ah, unaongea na Alex. Eh? Alex, karibu, upo hewani, karibu. Ah, mimi maoni yangu ambayo ningeomba niatoe ndio, maana elimu hii haijafika mtaani, na nipo naongea, nasema elimu hii haijafika mtaani kiukweli, kwa sababu ukianza kuangalia bodaboda ndio wanaochafua sana ni hii hapa ya, ndio kwa sababu wengine wanatoboa zile exodi zao, kwa hiyo wanapopita barabarani ndio wanatumia nanili, wanatumia sauti kubwa sana ambazo zinasababisha watu wengine kwa disturb wakiwa na shughuli zao zingine. Kwa hiyo serikali, ni kwa naomba kwanza watoe elimu kupitia vyombo vya habari ambavyo ndo ninyi hapo, ili wafikie wananchi, ili kila mtu aweze kujua, kwa sababu kila mtu ajui haja tu ah, hapo na wanapigia kelele, lakini ni wote wa kuwadhibiti, hatuwaoni watu. Kwa hii inaleta mkanganyiko kwamba yupi sasa ambaye anaweza kawachukulia sheria watu hawa, kwa sababu kelele zipo, lakini hatuoni sehemu ya kuripoti. Ukienda kuripoti polisi, wengine hatuwezi tukaenda hata polisi, kwa sababu hatujui kama ni kosa. Kwa ndo maoni yangu. Asante sana kutoka Kilosa, tunashukuru sana kwa maoni yako ndugu yetu. Asante. Haya, ngoja tumsikilize na huyu. Habari za asubuhi. Salama, tafadhali ongeza sauti yako. Unaitwa nani na upo wapi? Ongeza sauti. Asante, ongeza sauti tafadhali, weka simu yako vizuri. Karibu. Kwa Mheshimiwa Riyuya kutoka Manispaa ya Iringa mjini. Okay, karibu sana kutoka Manispaa ya Iringa. Asante. Kwanza kabisa mm, nitake mm, kushukuru kwa hii mada mm, tunatizama masuala ya miziki, pabu, tunatizama na masuala labda ya vilabu E, lakini vipi kwenye masuala ya ya vyombo vya moto kama magari e, alafu vipi, unaona kuna shida nyingine ambayo inatokea hapa, nahisi kama inaleta sintofahamu na maswali mengi. Mimi kuna kipindi nilishawahi kuwa mm, mwenyekiti wa serikali ya mtaa, ndio Mm, kwa hiyo hii hii ilileta shida sana baina ya ya ya, ya ma, ma, ma, madhehebu e, ulitokea mkutano mmoja wakasema kwamba ndio nakupata waumini au Waislamu e, eh, kwa hiyo ikaonekana kwamba kuna muumini mmoja wa Kristo akawa na alikuwa anafanya mahubiri saa kumi na moja. Ni jambo jema, tunahitaji watu waokolewe wa, wa, wa, lakini <clears throat> nilishindwa kuzuia kutokana huku na mikanganyiko miwili kwamba na wakasema, je, na Waislamu inakuwaje nao huwa wanafanya ibada muda wa saa kumi na moja kwao hii labda naye itakuwaje? Manake hivi vitu na Waislamu nao saa kumi na moja huo wana, wana vipaza sauti vikubwa sana. Kwa hiyo ilikuwa imeshindikana kabisa, akasema basi wa, waendelee kwa sababu hii imeshakuwa ni shida, siwezi nikazuia upande mmoja ikaenda upande mwingine. Kwa hiyo hii nataka niulize itakuwaje labda Asante sana, kazi njema, majukumu mema. Asante sana, nashukuru sana na kama mtaniruhusu, naomba sasa ni, ni, ni, nipe nafasi sasa, nimpe nafasi ndugu Kayombo, kwa sababu simu ni nyingi sana na message sasa <laughs> message na zenyewe ni nyingi sana nitakupatia. Sasa tuanze kujibu haya au tuende pia kwenye sasa ya makanisa pia. Okay, labda tuende kwenye makanisa afu sawa, alafu tutajibu tutaangalia haya. Asante. Uh, uh, kama nilivyosema mwanzo, changamoto nyingine ambayo tunaipata ambayo kwa sasa hivi inazidi kukua sana ni upande wa nyumba za ibada. Kwa maana akisema nyumba za ibada ni mchanganyiko, whether ni makanisa au misikiti au whatever, ni nyumba za ibada. Sasa kwa upande huu hapa uh, jambo la kwanza ambalo ni changamoto nadhani ni ishu ya Ndiyo. ya uh, mipango miji. Ndio. Kwa maana kwa sasa hivi uh, nyumba nyingi za ibada zinaibuka tu katikati ya makazi. Ndio. Katika kaguzi ambazo tumezifanya ndio, uh, asilimia tisini na tisa ya maeneo ya nyumba za ibada ambazo zili, zina, zinafanya uchafuzi wa kelele ziko kwenye makazi. Ndiyo. Lakini kuna jambo lingine la pili ni kwamba sasa hivi kumekuwa kumeibuka mtindo ambapo kwamba uh, wenzetu uh, wanaoendesha hizi nyumba za ibada uh, kwa maana ile kuweka sauti kubwa Ndiyo. spika imekuwa kama ni sehemu ya kuita waumini mm. unaweza ukaenda ukafanya ukaguzi ukakuta ndani hakuna mtu hata mmoja lakini mziki unaosikiza unaosikika nje na mahubiri unaweza ukasema hapo ndani labda kuna watu milioni moja kwa hiyo mtu analazimika kuongea kwa sauti kubwa ili kumbe wanaitwa nje kumbe wanaitwa nje au wanahubiriwa nje bahati nzuri hiyo nimeishuhudia mwenyewe yaani yeah. unaenda unafika pale unakuta ndani hakuna mtu imewekwa flash kwenye spika mm. na mtu anahubiri kwa kutumia nini flash kanisani hakuna mtu you can imagine kwa hiyo sasa tunajiuliza kwamba je hii ni kengele ya kuita waumini au ni mahubiri. Lakini hiyo ni scenario ya kwanza. Scenario ya pili ambayo tunakutana nayo ni kwamba unakuta mtu ana waumini wako ndani, labda ana waumini mia mbili mm. wako ndani, mm. lakini speaker zimewekwa wapi? Nje, nje. Sasa sasa waumini wako ndani, afu umeweka speaker nje, unayemhubiria ni yupi? Wale wa nje au hao wa ndani? Na yenyewe ni, ni changamoto ambayo tuko nayo, lakini kiujumla sheria uh, kama tunavyosema tulivyosema mwanzo yenyewe haijasema uh, sheria hii ita apply kwa Kayombo Bernard itamwacha au kwenye kanisa msikiti utauacha. Mm. Sheria iko wazi kwa kila mtu na. Wedha iwe ni kanisa, uwe ni msikiti, awe ni mganga wa kienyeji, awe ni nani, sheria iko wazi kwamba mwisho wa kelele ni kiwango hiki na tumefanya kazi kubwa sana pia kwenye makanisa pamoja na kuwakagua wengi tumewaita tumekaa nao vikao katika ngazi mbalimbali kuna watu mpaka kwenye kamati ya ulinzi na usalama wameitwa kueleza jambo hilo hilo lakini bahati mbaya hawana ndio ndio na bahati mbaya sana sisi upande wa serikali huwa tunaamini hawa wenzetu wana wenye nyumba za ibada mm kwa sababu anamhubiri Mungu, ni kitu kizuri. Kwa hiyo tunategemea wenzetu wao wasikivu zaidi pengine kuliko hawa wa kwenye wa kwenye mabana nyumba za starehe. Lakini sasa hivi tatizo limekuwa kubwa kweli, lakini pia hawa pia wana msajili wao, wizara ya mambo ya ndani exact. Kwa hiyo sasa tunachoenda nacho pia sasa hivi tukikukuta mm. una mm -hmm. unazalisha kelele uh, inayozidi viwango, maanake tutaripoti moja kwa moja kwa msajili, ikiwezekana aweze kukuondolea wewe usajili wako. Sio kwa nia mbaya, kwa nia njema tu kwamba Watanzania tuko milioni sitini na moja, sio wote tuna dini moja. Kuna wengine ni Wakristo, wengine ni Waislamu, wengine hawana dini hmm. kabisa. Sasa oh, mimi ambaye sina dini unanilazimishaje nisikilize uh, unachokihubiri wewe yeah. au inawezekana mimi mda huu nahitaji kupumzika inawezekana mimi nikawa kweli labda ni mwislamu mda huu nahitaji kupumzika Dio. lakini wewe unaniletea kitu ambacho pengine kwa mda huu mi sikihitaji mm lakini ukiangalia pia ukienda kwenye kwenye zile makanisa yale amini wale zile nyumba za ibada au uh, zile organization kubwa Kongo ukuti kama wana changamoto kubwa, yaani kuna watu nakuta anatoka anaja fasamisa au ibada inaanza saa mbili, anaenda zake anatoka, hutasikia hata kengele nyewe pengine unazosikia. mwislamu anajua labda mimi saa kumi na moja naingia mm. kuswali mm. nitatoka mm. na adhani nalia sijui dakika mbili tano imekatika, ambayo kiasi kwamba hiyo mm. haiwezi kuleta nini, haiwezi kusumbua mm. lakini mtu anaanza mahubiri, anaanza Ijumaa, Ijumaa anakwambia tunafanya mazoezi ya kwaya eh, Ijumaa. Sasa kama ni mazoezi ufanye kwa, kwa sauti ya chini, lakini ameweka Jumamosi ataanza asubuhi mpaka jioni, Jumapili asubuhi mpaka jioni, hapo Jumatano atakwambia sijui ana kitu gani. Kwa unajikuta ni almost wiki nzima hawa watu hawajui siku gani watapata muda wa kupumzika. Ni kweli tuna tuna tunathamini sana na kila mmoja, ingawa tunasema serikali haina dini, lakini sisi Watanzania tuna dini zetu lakini mwisho wa siku lazima tufike sehemu tuwe na utaratibu ambao kila mmoja sasa ataishi kwa nini kwa amani bila kumsahau. Naam, nikupumzishe kidogo na mtazamaji, nikusisitize tu kwamba usipige simu sasa. Unaweza ukaniandikia ujumbe wako mfupi kupitia namba 0688817818 nami nitausoma moja kwa moja. Tupate ujumbe mfupi na kisha tutasonga mbele na yale maswali ambayo umeandika hapa, umetupigia, umetuambia na mengine ukiendelea kuyatuma hapa. Tupate ujumbe mfupi. Star TV tunazidi kukuletea burudani kiganjani kwako ili uweze kufuatilia filamu, tamthilia kali za kibongo, habari, michezo, dokumentari, vipindi vya watoto na live TV za kutosha. Sasa pakua app ya Star TV Online kupitia App Store na Google Play kwenye simu yako ya mkononi na kisha kamilisha usajili ambao ni rahisi. Sasa nikupe mchongo mwingine, unaweza kumiliki tamthilia au filamu za kibongo kupitia app ya Star TV Online kwa gharama nafuu kabisa na kwa muda utaka yako wewe. Fanya hivi, ingia kwenye menyu yako, kisha chagua tamthilia au filamu ipendayo, na kisha bonyeza nunua kifurushi, ambapo utachagua kiwango kitakacho na mtandao unaotaka kufanya malipo, na hapo utapokea ujumbe mfupi wenye namba ya kumbukumbu utakayoitumia kukamilisha malipo yako kwenye mtandao husika. Baada ya hapo ni burudani mwanzo mwisho. Endelea kufurahia huduma zetu bila kikomo kupitia Star TV Online. vita angani, nchi kavu, majini au msituni, na lengo letu ni kuhakikisha tunakupa habari zenye ubora na mijadala yenye afya. Taarifa zitatafutwa kutoka vyanzo vyote ndani ya kipenyo cha nyuzi 360: siasa, uchumi, afya, biashara, michezo na burudani. Vitatuweka pamoja na tutazungumza pamoja kwa kumulika na kuchambua changamoto zote huku zikitatuliwa kwa kuzingatia viwango na ubora ule ule. Tutaonesha njia pasipo na njia. Lengo ni kuijenga Tanzania mpya. Wewe ni miongoni mwa wasafiri wenzetu tutakaoambaa nao pamoja kwa maoni na ushauri. Tunakusihi kuungana nasi kwenye Tuongee Asubuhi iliyosheheni mambo kibao kila siku za Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa moja kamili hadi saa tatu na nusu asubuhi. Hakika hatukuachi na tutakuwa nawe mpaka hapo saa tatu kamili. Bado upo nami, naitwa Bernard James BJ na tupo na Jerome Kayombo, meneja Star TV tunazidi kukuletea burudani kiganjani kwako ili uweze kufuatilia filamu, tamthilia kali za kibongo, habari, michezo, dokumentari, vipindi vya watoto na live TV za kutosha. Sasa pakua app ya Star TV online kupitia App Store na Google Play kwenye simu yako ya mkononi na kisha kamilisha usajili ambao ni rahisi. Sasa nikupe mchongo mwingine, unaweza kumiliki tamthilia au filamu za kibongo kupitia app ya Star TV online kwa gharama nafuu kabisa na kwa muda utaka yako wewe. Fanya hivi, ingia kwenye menyu yako, kisha chagua tamthilia au filamu ipendayo, na kisha bonyeza nunua kifurushi, ambapo utachagua kiwango kitakacho na mtandao unaotaka kufanya malipo, na hapo utapokea ujumbe mfupi wenye namba ya kumbukumbu utakayoitumia kukamilisha malipo yako kwenye mtandao husika. Baada ya hapo ni burudani mwanzo mwisho. Endelea kufurahia huduma zetu bila kikomo kupitia Star TV Online. Sawa, tunasonga mbele na kipindi hiki cha tuongee asubuhi kutoka hapa Star TV, na ulikuwa ukianza kuelezea sasa hayo ambayo ameuliza watazamaji wetu. Asante. Uh, uh, nilisema tuanze na huyu mtazamaji wetu kutoka Kyerwa ambaye yeye anasema hata maeneo ya nje ya miji uh, kuna changamoto kubwa kwa, ya hili tatizo la kelele. Uh, kimsingi ni kweli na kama baraza tumeliona hilo na kwa siku za karibuni tumeongeza kanda, tulikuwa na kanda chache kama tisa, sasa hivi tuna kanda nyingi, na lengo ni kusogeza huduma uh, jirani na, na nyinyi wananchi. Kwa mfano eneo lako hilo la Kagera uh, kwa sasa hivi lina, ah, lina, linasimamiwa na meneja ambaye ofisi ziko Kigoma. Kwa hiyo uh, tunachokifanya sasa hivi utaratibu, nadhani leo tutakuwa tumeshatoa kwenye vyombo vya habari namba za simu za kila meneja wa kila eneo ili mwananchi sasa uweze kufikisha ujumbe wake haraka ah, na uweze kutatuliwa tatizo lako kwa haraka. Lakini serikali yetu ina ina ina ina inatoka ngazi ya juu kwa maana rais mpaka kule serikali za mitaa, ambapo mtaani huko kuna mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Uh, mo, kwenye serikali ya mtaa kuna kamati ya mazingira. Kwa hiyo kwa mwananchi, cha kwanza unaanza naye huyu ambayo iko jirani yako ambayo ni hiyo serikali ya mtaa, uweze kumweleza tatizo. Serikali ya mtaa kwenye wilaya tuna maafisa mazingira ambayo yeye kama limemshinda maka atalipeleka kwenye ngazi ya kata then ngazi ya wilaya. Kwenye mkoa pia tuna mtaalamu wa mazingira anaitwa Reme. Mm. Likifika kwake yeye, mwisho wa siku yeye atawasiliana na, na, na meneja wa karibu kwa huo ndo utaratibu wetu wa usimamizi huko kutoka ngazi ya mm, kitongoji mpaka ngazi ya taifa. Lakini pia upande wa halmashauri, kama nilivyosema mwanzo, tuna maafisa biashara, tuna maafisa utamaduni, na wao wanao wajibu wa kusimamia Uh, kudhibiti swala la kelele. Kimsingi hayo matangazo, mtazamaji uliosema, anayetoa kibali ni afisa utamaduni. Kwa kama ametoa kibali alafu huyu aliyopewa kibali hazingatii masharti ya kibali mm. maana yake mnatakiwa kumripoti moja kwa moja mm, kwa sababu kibali huwa kina masharti yake. Yes, hakuna kibali kinachotolewa exact, yeah. Eh. Kwa hiyo ni kuombe um, mtazamaji um, wetu na watazamaji wengine uh, fuatilieni vyombo vya habari, fuatilieni website ya NEMKI leo tunatoa namba za mameneja wote nchi nzima na namba zao za simu ili muweze kufikisha ujumbe mara moja. Kwa kanda ya Ziwa, mimi simu yangu hailali na izini Uh, kwa hiyo ninapokea mm, uh, ah, kelo kutoka sehemu mbalimbali. Kuna mmoja hapa amepiga simu anatokea huko uh, Ukerewe, nishapokea na tunalifanyia kazi. Kuna Msoma tunalifanyia kazi. Kielwa pia kule. Kielwa, iko upande uh, Kagera iko upande wa Kigoma, nitampetea nitampelekea meneja wa Kigoma. Uh, tukija uh, ndugu Msiba kutoka Geita, yeye alisema kwamba swala hili linatakiwa tamko kutoka kwa rais. Niseme <laughs> manake ameliona ni zito mno. Niseme ni kwamba waziri wa nchi Dr. uh, ah, Suleiman Jafo ambaye anasimamia muungano na mazingira ameshatoa tamko la serikali. Uh, makamu wa rais Dr. Mchang, Mpango ameshatoa tamko kuhusu kelele. Ndiyo. Ukienda bunge ambao ni muhimili wa, wa bunge nadhani ilikuwa ni Jumatatu iliopita mwa naibu spika Mheshimiwa Zungu alitoa tamko kuhusu jambo hili hili. Kwa uh, sidhani kama hawa watendaji wakuu na muhimili mwingine wa serikali vyote vimeshatoa tamko kama tunahitaji tena kwenda kwa rais. Nadhani jambo hapa la kufanya ni sisi sasa watendaji, kuanzia ngazi ya mtaa mpaka ngazi ya taifa, kila mmoja akiliangalia hili. Kama we ni msajili wa hizi taasisi za dini, basi simama nafasi yako kama wewe ni afisa mpango miji, simama nafasi yako. Mi naamini hatuhitaji sana rais atoe tamko ili tuweze kufanya kazi, kwa sababu tunaofanya kazi ni sisi, tunayotakiwa kutoa kuripoti taarifa ni sisi, kuanzia wewe mwananchi mmoja mpaka huku juu sisi watendaji wa serikali. Uh, tukija Bwana Alex kutoka Morogoro, nashukuru sana. unapita angani, nchi kavu, majini au msituni, na lengo letu ni kuhakikisha tunakupa habari zenye ubora na mijadala yenye afya. Taarifa zitatafutwa kutoka vyanzo vyote ndani ya kipenyo cha nyuzi 360: siasa, uchumi, afya, biashara, michezo na burudani. Vitatuweka pamoja na tutazungumza pamoja kwa kumulika na kuchambua changamoto zote huku zikitatuliwa kwa kuzingatia viwango na ubora ule ule. Tutaonesha njia pasipo na njia. Lengo ni kuijenga Tanzania mpya. Wewe ni miongoni mwa wasafiri wenzetu tutakaoambaa nao pamoja kwa maoni na ushauri. Tunakusihi kuungana nasi kwenye Tuongee Asubuhi iliyosheheni mambo kibao kila siku za Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa moja kamili hadi saa tatu na nusu asubuhi. Ndiyo, ni muda wa kusifu na kumtukuza Mungu. Hebu tusujudu kwa ajili ya Mungu, huku ukimpa shukurani kwa baraka na neema alizokujalia. Asante, asante, asante sana mtazamaji, tunasonga mbele na kipindi hiki cha tuongee asubuhi. Sasa ulikuwa ukijibu hilo la Alex wa Morogoro pamoja bila shaka na huyo mtazamaji wetu wa mwisho, na kama kutokana na wakati nitasoma mengine hapa. Uh, asante. Kuhusu mtazamaji wetu kutoka Iringa alizungumzia mahubiri yanayofanyika saa kumi na moja asubuhi na kwamba alivyokuwa mwenyekiti aliamua kuruhusu viendelee. Kimsingi, kama nilivyosema mwanzo sheria hairuhusu. Nimesoma viwango vinavyoruhusiwa usiku, na usiku wetu tunahesabia kuanzia saa nne mpaka saa kumi na mbili asubuhi. Kwa hiyo mtu ambaye ana fanya mahubiri au chochote kinachotoa sauti saa kumi na moja asubuhi, bado sheria inachukua mkondo wake. Kwa hiyo nitoe wito uh, kwa vyombo vyote, kwa maana uh, kuanzia ngazi ya serikali ya mtaa ambapo tuna kamati ya mazingira mpaka halmashauri, lakini mpaka kwenda kwenye ngazi za kitaifa kila mmoja sasa kuona wajibu na, na, na kufanya mm. juhudi kusimamia sheria ambayo na, inazuia au inasimamia uh, mitetemo na kelele. Sawa, na hayo umejibu. Ngoja ngoja tuangalie mengine hapa na eh, maanake pia na wenyewe pia muda unakimbia kweli kweli, lakini maoni ni mengi sana hapa. E, Masongo Masongo Masunga Wasegese Kahama, mimi napendekeza kuwa kuwe na muda maalum wa matangazo hasa kwenye misikiti na makanisa, kwenye mabaa, wao wapige muziki wa chini sana. E, mwenye anasema mtangazaji huku Ukerewe hatulali mpaka muda huu kwenye baa hiyo, kipaza sauti kipo juu sana, naitwa Godfrey anapatikana kule Ukerewe. Hatulali kwenye baa, wanapiga na vipaza sauti. Kelele za makanisa na misikiti sio kelele, bali zinaita watu wasikie na, was, na wasikie walio mbali. <laughs> Haya. Kwa majina naitwa Silas Yohana Geita, mtaa Msufini. Kuna kanisa hilo hilo hilo hilo e, lina kelele kuanzia Alhamisi mpaka Jumapili, kuanzia saa moja jioni mpaka saa moja asubuhi. Mwanzoni ilikuwa sisinzii, mtusaidie na huku ni shida. Naitwa Daniel, niko Kongoe. Jamani, shida ni moja kwa sasa, hususani unakuta sisi wengine hatuna uwezo. Kwa mfano, unakuta baa nyingine mwenye nayo ukitoa taarifa tu naambiwa unajua mimi ni nani. Kwa maana hiyo, wewe unakuwa huna nguvu, kwa hiyo unabaki kuumia tu na kuathirika. Tunaomba msaada wenu pindi mnapopata jambo hili mchukulie kawaida jamani. Mechi ni nyingi sana lakini nafikiri labda tu, tujibu hizi wakati huo pia tukienda kwenye nini kifanyike sasa. Ya, ni kweli tukikaa kwa wenzetu ambao ni waumini wa hizi dini zetu ni kwamba wengi hata tunavyoenda wanakwambia sisi hatupigi kelele, tunaabudu. Aa, ah, na nchi ina uhuru wa kuabudu, ni kweli kabisa, lakini pia lazima tuzingatie nchi ina Watanzania milioni sitini na moja wenye dini na ambao hawana dini, na hata wenye dini sio wote wana dini moja. Kwa tukishajua, tukishafika hapo, tutaona sasa umuhimu kama mimi nahubiri kwa uh, watu wangu hawa, pia nizingatie hawa watu wengine, na wenyewe waendelee na dini yao na mahubiri yao na vitu vyao wanavyovifanya. Nadhani hili ni huwa nasema siku zote, kuna kitu tunakiita dhamia ambayo kila mtu, kila Mtanzania anayo, yani kila binadamu anavyozaliwa anayo. Mhm. Kwa hiyo ukishakuwa na kitu kinachokusukuma kutaka na mwenzako awe na apate furaha, aishi kwa furaha, then utajikuta na uwezo ukamsababishia tatizo. mm -hmm. Uh, tukija kuhusu swala zima sasa huko Ukerewe na kwengine uh, Mkurugenzi mkuu alishatoa tamko kuanzia tarehe moja, ilikuwa Jumatatu, siku ya Mei Mosi, tuko kazini tuko kazini kuanzia tarehe moja. Sio kwamba tumeanza, sisi tulishaanza zamani, lakini kwa sababu tuko kwenye operation maalum. Kama nilivyosema, tutatuma namba za simu za mameneja wote nchi nzima, lakini uh, kila mkoa tunaongea na wa, wa, viongozi wa juu wa mkoa, kwa maana wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wa kuwa labda wewe ni waziri, utakuwa una mamlaka makubwa nchi hii. Ni kukosa tu ustaarabu, kwa sababu sheria haijasema ukiwa waziri au ukiwa sijui balozi au ukiwa sijui mkuu wa nini kwamba sheria imekuondoa. Hapana, sheria inasimamia watu wote, Watanzania wote. Hata kama we ni mgeni ukitoka nje, ukifika tu Tanzania hiyo sheria itabidi uifuate. Kwa hiyo sisi tupatie tu huyo mtu anayesema yeye ni nani, alafu sisi tutamwonyesha sheria inasemaje, ili sheria iweze kuchukua mkondo wake. Mimi nikushukuru sana <laughs> nafikiri kipindi kimekuwa hot sana lakini e, tutaangalia pia ufuatiliaji wa hili zoezi. Nafikiri mkishafanya hicho kikao na sisi mtatualika tuje tushuhudie, tuweze kuhakikisha kwamba tatizo la makelele linaisha katika jamii. Mimi nikushukuru sana Kayombo, umeeleza mengi, umejibu mengi na mengine tutakualika siku nyingine uweze kuyaeleza hapa, ila mifuko tutakualika siku yetu uweze kuiongelea, muda hautoshi kabisa. Labda niseme mikelele na mifuko ni vitu vinavyoenda pamoja. Kwa wewe mwenye mifuko, wewe mwenye unayetoa uchafuzi wa kelele, operation ni moja hmm. Kwa popote utakapokutwa sasa hivi, hakuna kusema takupa muda sitafanya nini. Sasa hivi watu wako kazini. Kwa ni shauri tu kwa mtu ambaye hataki usumbufu, ni Mtanzania mwema, acheni na hiyo kitu tuweze kuishi kwa amani. Sawa, mtazamaji, nilikuwa naye Jerome Kayombo, meneja kanda NEMC. Nakushukuru sana kuja kwenye kipindi hiki na hapa ni nyumbani kwako, wakati mwingine njoo tu uweze kueleza kwa kina. Kwa niaba ya Po pamoja na Ana na wengine walioshiriki katika maandalizi ya kipindi hiki, e, mimi naitwa Bernard James na endapo kuna ushauri, kuna maoni, endelea kuniandikia katika namba yangu ambayo ni 0688817818. Unaweza ukaniandikia pia upande wa WhatsApp kwenye namba hiyo hiyo WhatsApp kwenye namba hiyo kupitia namba 0688817818 nami mengine nitaya forward kwa ndugu Kayomba hapa aweze kuyafanyia kazi kama una ushahidi wote katika tukio ambalo linafanya changamoto kama hii. Lakini pia kwa niaba RJ Classic Furniture ambao ni wahisani wetu katika kipindi kwa siku ya leo pamoja na Fred Fashion wanapatikana maeneo ya Kishamapanda katika jiji la Mwanza jirani na Salmakoni. Mimi naitwa Bernard James. Kutane kesho katika kipindi cha Tuongee Asubuhi.